આર યુ ભૈલા હુ આર યુ એ તો તું જ જાણે darling how can I know ચાલ બની જા તું પોતાનું આઈ નો આમ છે તું સાધુ નથી બોલવાનું ભાન કે તું મીઠા બોલો ખાનગી હેવાન છે તું ખોટે ખોટો સાચો કે સાચે સાચો ખોટો કે તું છડે ચોક ઊભો શૈતાન છે તું કરો છે કે કારો ચંટ કે બિચારો તું કૂતરો છે કે વાંદરો છે કે ગાય છે તું ગીધેનો છે રાજા બાપુ ધૈર્યનો બાપ કે તું શોર્ટ ટેમ્પર્ડ ગેંડાનો ભાઈ છે કમ્પલસરી નથી કે તું હોય જ રે બિકોઝ ચેન્જ થવું તારા જ હાથની વાત છે કોશેટાને તોડીને પતંગિયું બનવા માટે તારી પાસે પોતાનો જ સાથ છે હુ આર યુ જો તો હુ આર યુ જાણી જઈશ darling how can I know ચાલ બની જા તું પોતાનો આઈ નો સાંખે છે પટ્ટી બાંધી સામે હાથી છે ઉભો રોકો બધાને લાગે હાથી આથી જાણે પોતે છે કોણ મારો પ્રશ્ન જન્મે છે વાળા ત્યાંથી चल छलांग गगन मा भय तेज लिसोटा पुरुषार्थ ना ने चमकारा बुद्धि ना करी धग धग धग धग दौड़ लगावी आगर सौथी वधिए पूजे दुनिया जीत ने तो केम पाछड़ रही चल मन जीतवा जाइए ब्यूटीफुल जर्नी रोचक રોમાંચક મજેદાર અને સંઘર્ષપૂર્ણ વિજય યાત્રાના પ્રત્યેક પડાવે એક નવા સવાલનો સામનો થાય સવાલ અજાણ્યા ડર દેખાય ને ડર નવા સાહસ નવા દાવપેચ નવો રસ્તો નવી વિચારધારા વિચારવાના નવા જ દ્રષ્ટિકોણ સતત એ હોંસાતું સી કે દિલ દિમાગ પર કબજો જમાવીને સાચા ખોટાની પરખ ન ભૂલી જાય ને ના તો દિમાગ દિલ પર સત્તા કરીને અનુભૂતિઓનો આનંદ ખોઈ બેસે એવી કસરત કે મગજ થાકીને ચૂર થઈ જાય પણ એટલી મજેદાર કે સમગ્ર અસ્તિત્વ આનંદથી તરબતર થઈ જાય બ્યુટીફુલ જર્ની ઇટ ઇઝ ને મારી વિજય યાત્રાની શરૂઆત તો મારા જન્મ પહેલા જ થઈ ગઈ પપ્પાના મનમાં વિશ્વ જતા બનશે મારો દીકરો સૌથી આગળ સૌથી પહેલો સૌથી બેસ્ટ મારો દીકરો મોડી છાતી અને ધારદાર તલવાર સાથે જ્યારે ચક્રવર્તી અશોક મેદાનમાં ઉતરતા ત્યારે એવું લાગતું કે જાણે આખી સેના સામે ઊભી છે અને પછી એ જ્યારે સૌથી આગળ સૌથી પહેલો સૌથી ફર્સ્ટ માલો દીકલો મહારથી બનવાનું છે તારે આમની જેમ આમ નથી પણ મોટા જે ઊંચાઈ એ પોતે સર ન કરી શક્યા એ ટોચ પર મને જોવા માંગતા હતા પપ્પા આમ છાતી માર ખાલી માથું ઊંચું અને આમ ચાલ એક બીજા ચાલી જાય રાજાની જેમ બેસવાનું આમ વિજેતાની વર્તણૂકનો સારો અભ્યાસ હતો એમનો પણ વિજેતા બનવું કેવી રીતે એ નહોતા જાણતા એ પીઝા પાસ્તા કોલ્ડ ડ્રિંક તને જે ગમે છે ને બધી જ વસ્તુઓ લઈ આવ્યો છું પાર્ટીની બધી જ તૈયારીઓ કરી દીધી છે આજે બહુ જ મોટો દિવસ છે મારો દીકરો એના જીવનની પહેલી ટ્રોફી જીતવાનો છે હે ને હે trophy, huh? Down, down, down, come on, come on, come on. Trophy, trophy, trophy. એ દિવસે પહેલી વાર પપ્પાના સપનાનો બોજ અનુભવ્યો પ્રયત્ન કર્યો મેં કે એ બોજ ઉપાડીને પણ જીતી જાઉં પણ ખવા નાજુક નીકળ્યા હારી ગયો કોમ્પિટિશન ને મારી હારની વડ પડી મમ્મીને બરાબર પ્રેક્ટિસ કેમ ન કરાવી તેને એને પ્રેક્ટિસ કરાવી જોતી તેને તારી જેમ ગમાર નથી બનાવો મારે એને દર બીજા મહિને મારા માટે એક નવી કોમ્પિટિશનનું ફોર્મ લઈને આવતા પપ્પા પપ્પા મારે કોઈના જોડે કોમ્પિટિશન નથી કરવી પાગલ બેવકૂફ તારા મેદાન છોડીને જતા કોણે શીખવાડ્યું તારી માએ તારે વિજેતા બનવું છે કે લુઝર લૂઝર ત્યારથી જે વળવાનું શરૂ કર્યું છે પપ્પાએ એ આજ સુધી બંધ નથી થયું ને ત્યારથી જે હોઠ સિવાય ગયા મારા એ આજ સુધી નથી ખુલ્યું જોકે ધુંધવાટમાં હું બોલી તો ગયો કે લૂઝર પણ ઊંડે ઊંડે જીતવાની ઈચ્છા ક્યારે ઓછી નથી થઈ જો જીતવું જ હોય તો એવું કંઈ કરીને બતાવો કે જે દુનિયાએ ના કર્યું જુઓ તો એવી રીતે જુઓ કે જે દ્રષ્ટિથી દુનિયાએ ના જોયું હોય અને સાંભળો તો એ રીતે સાંભળો કે શબ્દની સાથે મૌન પણ સંભળાય દુનિયા ફક્ત કહેલી વાતો જ સમજે છે પણ તું ન કહેલી વાતોને પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કર અને વિચાર તો એટલું ઊંડાણથી વિચાર કે દરેક વાતનો મર્મ તને સમજાય જાય અને દુનિયાની જે પણ વાત તને સાચી અને સારી લાગે એને તારા વર્તન અને વ્યવહારમાં વણી લે પછી જો સફળતા તારી સામે આવીને ઉભી રહેશે તો જા તારો રસ્તો તારી રીતે શોધ અને જીતી લે આખી દુનિયા એ યાત્રાએ નીકળ્યો તો જોયું કે હું એકલો નથી આખી દુનિયા નીકળી પડી છે જીત ને કેમ નહીં જીતવાની મજા જ અલગ છે એવું કોણ છે જે હારવા માંગે છે એવું કોણ છે જે જીવનની રેસમાં પાછળ રહેવા માંગે છે પણ પ્રશ્ન એ છે કે જીતવું કેવી રીતે કોને ખબર છે આ જર્નીના કેટલા પડાવ છે એને પાર કરવાના ઉપાય કયા છે પણ એ તો ત્યારે મને પણ ક્યાં ખબર હતી ચલો બોલો માણસ કયા બે પ્રકારે જીતી શકે છે એવી કઈ બે અલગ વિચારધારા છે જેનાથી વિજય પ્રાપ્ત થાય છે એ દિવસ સુધી મેં પણ એવું નહોતું વિચાર્યું પણ એ દિવસે અચાનક અમારા પરિવાર સામે એવી પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહી કે અમારે એ બે રસ્તામાંથી એક પર પગલાં પાડવા ના યાર કાંઈ મજા નથી કાલની પાર્ટી માટે કંઈ નવું લેવું પડશે clothes are too boring Anything in excess makes you bored quickly? अभी एक ट्रॉफी पन क्या रे जीतीश? निश्चय करिश तैयारे। खाली निश्चय करवाती शूट है। शुरुआत। હંગર નહીં એંગર એંગર મેનેજમેન્ટના ક્લાસીસ કરી રહી છું oh yeah it is it is a totally enriching experience I feel like I mean total total control of myself શું તોડ્યો આમ પહેલાં ધધડાવી નાખતી હતી પણ હવે શું તોડ્યું એમ વિવેકથી પૂછું છું કોઈ ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ કેવી રીતે બદલે હવે કોઈ પર જલ્દી ગુસ્સો એ નથી આવતો રસીલાને વાત કરતા she really test my patience you see પડશે બે રસીલા રસીલા રસીલા મારા સ્લીપર જોયા રસીલા દેવના પપ્પા એરપોર્ટથી નીકળી ગયા છે મને ખુલ્લા પગે ફરતી જોશે તો ભડકશે બિચારા કે શ્રીમંતોના ઘરમાં લોકો ચપ્પલ પહેર્યા વગર ના ફરે અક્કલ વગરની એ ગુસ્સો કરે તોય બિચારા તે ગુસ્સો કરીને લોહી બાળે તો ભેગું ભેગું મન નહીં પડે તો પછી એવા દુખીની બિચારાની દયા ના આવે હા કઈ જાતનો લોજિક છે આ બિચારા એ જે ગુસ્સો કરે હમ રસીલા તો શ્રી પશોથી આપને ભાઈ કેવી રીતે ભાભી તમારી હીરાની વીટી પર મારી નજર ચોંટી ગઈ છે એટલી સરસ છે કે નજર હલતી જ નથી શું કરું ભાભી રોજ તાકી તાકીને જોયા કર વીટી લે પકડ અરે તને એટલી બધી ગમે છે તોય નહીં આપો તો મારો જીવ બળશે લે પકડ કોઈ ચેરિટી ઇવેન્ટનો ઇન્વિટેશન કાર્ડ છે મમ્મી ડિયર કેટલું ડોનેટ કર્યું છે આપણે 25 lakh wow how kind of us હા સારા કામોની પ્રશંસા કરવાની પહેલેથી આદત પાડી છે એ કામ મેં પોતે કર્યું હોય તો પણ પ્રશંસા તો કરવાની જ યુ નો વોટ મારું દરેક પરફોર્મન્સ પતે એટલે સ્ટેજ પર મારા માટે સૌથી પહેલી ક્લાપ મારી જ હોય ભલે ઓડિયન્સ કરે ના કરે આપણે તો ઓડિયન્સ કેવી રીતે ક્લેપ કરે દીદી ક્લાપિંગ અને હૂટિંગ એક સાથે કેવી રીતે થાય રાઈટ બટ કાકી just tell me one thing you achieve this I mean એક તરફ આટલા બ્રિલિયન્ટ વિરેનભાઈ અને એક તરફ balancing act I guess I know તમને લોકોને ખબર છે કે હું ડમ છું it's fine baby at least you know she is dumb Pallavi બહુ ઓછા લોકોને પોતાની ખામીઓની જાણ હોય છે એનો સહજતાથી સ્વીકાર તો એનાથી પણ રેર બહુ સરસ છે આ સરળતા અરે મહિનામાં દસ વાર પીઝા મંગાવો છો તમે લોકો હા તો બિહેવ અભિષેક ઘરના વડીલ છે એમની સાથે ગમે તેમ બોલવાનો હક માત્ર મારો છે દસમી નહીં બારમી વાર ટુ બી પ્રિસાઇઝ તો ઘરના ખાવાનું શું કરીએ દાદીમાં હોટેલમાં મોકલી દો સિમ્પલ બાર્ટર સિસ્ટમ આવા દે એમને આખા ઘરની દાદીમાં બનવાનો શોખ થાય છે ને તને એવી વડ પડવાની છે આજે કે કોણ સૂર્યકાંત આજુ ચેપ્ટર અરે તો છોડ છોડ છોડ ગોબી એવો ફૂકો બનાવી દઈશ કે મને તો છોડી તને પણ વડવાનું ભૂલી જશે ફેમિલી મોમેન્ટ્સ મારી લાડકી બેન sorry ma'am but this card is discontinue try again એમને કહીને આ તારી રોજની પિઝા પાર્ટી બંધ કરાવી દઈશ હા <laughs> અરે એ પોતે મહિનામાં ત્રણ વાર પિઝા મંગાવે છે અને એ આવે એ પહેલો મારો થી કોણ પચાવશે મારી ફેવરિટ ગોળી છોડ છોડ સોરી મેમ સ્ટ્રેન્જ આનો સોરી મેમ બટ તું શું કામ સોરી કહે છે ભાઈ કાર્ડ અમારું નથી જાણતું હા પૈસા નથી ને હવે જાઓ ફાઇવ સ્ટાર હોટલના વાસણ ઘસો એટલે ખબર પડશે એવું તો સાત જન્મમાં પણ નહીં થાય પણ આય હાય આટલું સરસ સેન્સ ઓફ હ્યુમર છે તમારું તો જ્યારે કાકા સામે આવે ત્યારે ક્યાં જતું રહે છે આનંદની આપણે તો ગમતીલા સાથે જ થાય શું કઈ નહીં ગિરીશભાઈ તમે મારી પર્સમાંથી કેશ કાઢીને આપો meanwhile let me call up Vasant લો પપ્પા આવી ગયા ચહેરા પર થાક નહીં તાણ છે ત્રણેના બીમારીમાં પણ હસ્તીની રંજન કાકાની આંખો આજે ઉદાસ કેમ છે પાપા ડિયર પાપાડિયા મારા કાચ નથી ચાલતા હાલો વેલકમ બિલ હંમેશા સંયમમાં રહેતો ચહેરો આજે સંતપ્ત દેખાય છે ને આંખની ખૂણે થોડી ભીનાશ ગરબડ છે દર હજાર રૂપિયા દીપિકા ઘરમાં કેમ નથી બનાવતા ખાવાનું શું થયું વસંત Can you take those pizzas back, please? But Papa, हमारे pizzas खावा छे. You don't stop. Go. What the hell, yaar? ખાલી પંદર હજાર રૂપિયા માટે કેમ આટલો ગુસ્સો કરો છો તમે લિસન અપ એવરીબડી એક મોટું બ્લન્ડર થઈ ગયું છે અમારાથી and we are in a big problem problem આપણને પ્રોબ્લેમ આવનારા બે ચાર મહિના are going to be very tough for us Vasant now you are scaring us પેલા મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો અને એને બરાબર ફોલો કરશો તો એક રસ્તો છે જેનાથી આપણે આ લોસમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ લોસ હે ભગવાન કેટલી લોસ શાંતિથી સાંભળી તો લે પહેલા આવા વખતે પણ રિક્વેસ્ટ કરવાની હે તું ક્યાં સુધી આવો ઢીલો રહીશ ભાઈ ખબર પક્કી ના સર ક્યોંકિ યહાં તો બિલકુલ સન્નાટા પરમ શાંતિ પછી પરમ ધમાલ થશે હમણાં જરાય હલતા નહીં ધમાલ થશે કોણે કર્યો લોસ એ બધું ડિસ્કસ કરવાનો સમય નથી આ રીતે મારી સામે જોવાની જરૂર નથી હું સંતારે તને તો દરેક વાતમાં મારો જ દોષ દેખાય ભાઈ મારી નજર ઇન્સ્ટન્ટિવલી તમારા પર ગઈ હતી મારી નજર કેમ પડી મારા પર સારી રીતે જાણું છું કે આઈ એમ સોરી ધન પોતાનો વખત કોઈને દેખાય જ નહીં નહીં ક્યારે I said I am sorry please please કેટલા મનથી સોરી કહે છે પણ હું સારી રીતે જાણું છું please I said I am sorry તમને ખબર છે આપણી લાઈફમાં આવી મોટી મુસીબતો સામનો નથી કર્યો આપણે અને આવનારો સમય આનાથી પણ કપરો સાબિત થવાનો છે એ પણ તમને બરાબર ખબર છે એટલે મે વારે ઘડીએ તમને કીધું છે પ્લીઝ આપણે શાંતિથી સંયમ રાખીને વિચારીએ જેથી પેનિક માં આવીને કોઈ મોટી ભૂલ ન કરી બેસે so can I speak now and everybody for god's sake listen to me please Niranjan બધા સર્વેન્સને કહેતો થોડી વાર માટે ઘરની બહાર જતા ઇન્ફોર્મ સિક્યોરિટીઝ સીસીટીવી કેમેરાસ બંધ કરાવી દો ઓકે મેઇન ડોર પણ બંધ કરો ઘરની એક પણ વાત બહાર લીક ન થવી જોઈએ and everybody switch off your mobile phones right now okay now listen everybody આ પ્રોબ્લેમ કેમ છે કોના કારણે છે એ વાતની એક લાંબી ચર્ચા ઓલરેડી કરી લીધી છે અમે અને સમય હવે તમને પણ જાણ કરી દઈશું પણ હમણાં એ બધી ચર્ચા કરવાનો સમય નથી એટલે કોઈ એવો સવાલ નહીં કરે હવે પહેલાં શું કરવાનું છે એ કહીશ અને પછી જે થયું છે એની વાત પોતાની ભૂલ જાહેર કરવી અઘરી છે સમજદાર હોવ તો પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન નંબર વન થોડા દિવસ માટે ઘરમાંથી કોઈ પણ બહાર નહીં નીકળે નો વે કાલે મારા ફ્રેન્ડ્સને પાર્ટી આપવાની છે કેન્સલ ઇટ પાપા મારા પ્લેના રિહર્સલ્સ છે scrap your play But Papa, it's a home production. I said scrap your play. કોઈ પણ ઘરની બહાર નહીં જાય. That's it. Deepika, close the door. લોકોની પ્રાઇવેટ લાઈફને આ રીતે ઉગાડી પાડવામાં આ લોકોને freedom rapist Pallavi what are you doing everybody get in get in right now અંદર ચાલો હું એટલા માટે તમને બધાને રોકી રહ્યો હતો બહાર જતા એનીવે એ લોકો એમનું કામ કરશે આપણે આપણું કામ કરીએ લિસન એવરીબડી કેરફુલી ભૂલથી પણ તમારો એમની સાથે સામનો થઈ ગયો તો જસ્ટ સે નો કમેન્ટ્સ અન્ડરસ્ટુડ અને એક બીજી વાત તમારી પાસે બેંક રિલેટેડ જે કંઈ પણ હોય પાસબુક ચેકબુક ક્રેડિટ કાર્ડ એ બધું નિરંજનને આપી દો ક્રેડિટ કાર્ડ પણ ક્રેડિટ કાર્ડ પણ હા એમ ધમાલ શરૂ અને હા ભાભી તમારા બધા પાસે જેટલા પણ ઘરેણા હોય એક કે બે સિમ્પલ સેટ છોડીને બાકી બધું નિરંજન મને આપી દો ઘરેણા સરિતાના નામે લોકર ખોલીને મૂકી દઈશું સરિતા એટલે આપણે કોક સાથે સાથે ભાવી અને અમારા ત્રણ ભાઈઓ સિવાય ઘરમાં જેના પણ નામની જેટલી પણ પ્રોપર્ટીઝ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેવિંગ્સ છે એ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને રેકોર્ડ્સ પણ બેંકના લોકરમાં મૂકવા પડશે ના ના ના એના નામ પર કેમ પણ ઓકે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પૂરી થઈ of a confession. આજે ફર્સ્ટ એપ્રિલ છે શું છે આ બધું We have lost everything. Everything એટલે એવરીથિંગ એટલે એવરી લિટલ થિંગ એ આ વસંત સંઘવી છે ને ફ્રોમ સંઘવી એન્ડ સન્સ કંપનીને એટલો મોટો લોસ થયો છે કે એની ભરપાઈ કરવા જશું તો બધું જ વેચાઈ જશે કેટલું પેમેન્ટ બાકી છે આપણું એમને ત્યાં અઢી crore oh god offices factories આ ઘર ફર્નિચર બધાના નામની બધી પ્રોપર્ટીઝ ઘરેણા સુધા કપડાં પણ એવરીથિંગ અરે બાપરે હવે શું થશે we need to stop this Vasant phone લગાડ બેટા quickly sir sting operation at Sanghvi house hmm sir it is too risky કોઈ બિગ શોટની પ્રાઇવેટ લાઈફ મોટા માણસોને પ્રાઇવેટ લાઈફ જેવું નથી હોતું અને કામ જેટલું રિસ્કી હશે એટલો ફાયદો પણ વધારે જ થશે કોણે કર્યો લોસ મેં કર્યો લોસ મમ્મી થોડી વાર ચૂપ રહીશ તું તને દેખાતું નથી કાકા કેટલા સ્ટ્રેસમાં છે તો આપણને સ્ટ્રેસ નથી થવાનો બીજાને ભૂલો આપણે કેમ ભોગવીએ બીજા લાઈક સિરિયસલી એંગર મેનેજમેન્ટને બદલે કરાટે ક્લાસીસ કરવા જોઈતા તમારે પાપા પાર્ટનર નથી કંપનીમાં ખબર છે બધી નામ ના પાર્ટનર ભાભી ઘર વ્યવહારમાં મોટા ભાઈનું ચાલે બિઝનેસમાં વસંતભાઈનું કદી કોઈ વાતમાં નિર્ણય લીધો છે એમણે કે એમની ભૂલ થાય જે વાતમાં એમની સમજ મારાથી બેટર હોય એમાં બોલીને શું ફાયદો કારણ વગર બળબડ કરીને ખાલી હાજરી પુરાવવાની આદત નથી મારી વિચારોમાં કેટલી સ્પષ્ટતા છે એ આદત એવી ખર કરી ગઈ કે જ્યારે કારણ આવ્યું ત્યારે પણ જીવ ઉપડી નહીં હે ને હે ભગવાન આખી દુનિયાની સામે નિરંજન કુમારનું અપમાન કરી રહી છે રસીલા વિચારોમાં સરળતા છતાં વ્યક્તિ દુઃખી કેમ થાય છે કન્વિક્શન ઓછું પડે છે કે એમની ઉમદા સમજને લોકો મૂર્ખામીમાં ખપાવે એનું દુઃખ છે ભાઈ અને ફુવા બંનેનો ફોન સ્વિચ ઓફ આવે છે સૂર્યકાંત ભાઈનો પણ ટ્રાય કરતો રહે ફોન ઓન કરશે વિરેન નથી લાગી રહ્યો યાર ફોન ઓન કર ફસાઈ જઈશ મોબાઈલ ઓફ અરે પણ મોબાઈલ જોવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે પણ મૂકી દેને ટેબલ પર ફોન ના ભરોસે બેસી નહીં રહેવાય let's go to Sanghvi house અરે પણ બીજા પર ગુસ્સો ના કાઢાય તો છોકરાઓ પર ગુસ્સો કાઢો ચૂપ થઈ જા મમ્મી તું ઇન્સલ્ટ કરી રહી છે બધાનું નહીં બોલવા દે મને ભૂલ તો થઈ છે અમારાથી બહુ મોટી ભૂલ બધા જ સુખ એશો આરામ આ ઘર નામ ઇજ્જત આંખના પલકારામાં હારી જાઓ તો સાંભળવું તો પડે જ આજે રસીલા બોલી રહી છે કાલે આખી દુનિયા મેળા મારશે નહીં તો ધીર થતા શીખવું પડશે રસીલા તને પૂરો હક છે મેળા મારવાનો અને આ મુસીબતથી દૂર રહેવાનો પણ જોઈતો તો તારા ભાગની પ્રોપર્ટીઝ અને ઘરેણા લઈને તું અલગ થઈ શકે છે મમ્મી વિચારતી પણ નહીં અરે વિચારીશ તો એ થવાનું તો છે નહીં નિરંજનને છોડીને જઈ ન શકું અને એ બધાને છોડીને આવશે નહીં હે ભગવાન હે ભગવાન આ કેવી મુસીબત આવી ગઈ મારા જેવી સારી વ્યક્તિ પર વસંતભાઈ વસંતભાઈ તમે કહેતા હતા કોઈ રસ્તો છે ખરો એમ હા આ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એના માટે જ હતી આપણે આપણે બેન્કરપ્સી ડિક્લેર કરી દઈએ એ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી આપણી પાસે નાઇસ આઈડિયા પાપા પણ આપણા પર કોઈ કેસ નહીં કરે આ કરશે એ અમે ફોડી લઈશું પણ કંપની ત્રણ ભાઈઓના નામ પર છે એટલે જે પણ પ્રોપર્ટી સેવિંગ્સ એસેટ્સ ઘરેણા અમારા ત્રણ સિવાય બાકી લોકોના નામ પર છે એને ગવર્મેન્ટ હાથ પણ નહીં લગાડી શકે પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે पर हमें तो आएगी ना बहुत पैसे इन्वेस्ट किए तुम्हारी कंपनी में मर जाएंगे हम तो બહુ પોચેલા લોકો લાગે છે વર્ષો જૂની અને જાણીતી કંપની છે નામ સી સર મિસ્ટર વસંતના ઇનલોઝે ચેનલ પર કેસ કરવાની ધમકી આપી છે રાવ તો એક કામ કર હમણાં ને હમણાં એક સોશિયોલોજી પ્રોફેસર એક પોલિટિકલ લીડર અને એકાદ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી બોલાવેલા અને હમણાં હમણાં એ લોકોની ડિબેટ પેનલ બેસાડ બચું પડે संघवीज के फ्रेंड्स रिलेटिव्स एम्प्लॉयज सभी का इंटरव्यू लेना शुरू कर दो this is a big scoop हमारा चैनल इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए got it quickly go now આમ તો લાખો રૂપિયાના દાન ધર્મ કરે છે અને કામ આવા આપણે આવું કરીએ તો આપણા લીધે કેટલા લોકોના પૈસા ડૂબશે હા સેંકડો એમાં ગરીબ અને મિડલ ક્લાસ લોકો પણ હશે કદાચ આપણા નોકરોને પણ પૈસા નહીં મળે આપણા નોકરો પણ ગુણી અત્યારે આપણા છોકરાઓનું જોવાનું કે પારકાનું પોતાના જ પ્લીઝ કીડે પડેંગે કીડે ઇનકો नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी हम जैसे गरीबों का पैसा खा के આ હતો એ બે રસ્તામાંથી પહેલો રસ્તો સંસ્કારોથી વિપરીત અનીતિની દિશામાં લઈ જતો રસ્તો જ્યાં બીજાને સતાવીને ખોટા કામોને પ્રેક્ટિકલ કહીને પોતાની જાતને જસ્ટિફાઈ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો હતો પણ આ તો લબાડી કહેવાય વિશ્વાસઘાત દોઢ લાખ પણ નહીં જોઈએ ગુણી અમને કઈ મજા આવે છે આ બધું કરવામાં હા પણ શું કરીએ નાનપણથી જ મારા છોકરાઓ લક્ઝરીમાં જીવ્યા છે બિચારા જીવી શકશે લક્ઝરી વગર નહીં જીવી શકે પ્લીઝ ખોટું કામ બીજાના નામે કરીને પોતે સારા હોવાનો ભ્રમ ઊભો કરી માણસ કોને છેતરતો હોય છે બીજાને કે પોતાની જાતને જ ઠીક ત્યારે જે બધાને ઠીક લાગે તેમ આખી જિંદગીની મૂડી તમારી કંપનીમાં છે સર બેનના લગ્ન કરાવવાના છે શું કરું પણ બાપુજીનું મન કચવાતે એ જીવતા હોત તો બધું વેચી સાટીને પણ બધાનું એક એક પૈસો ચૂકતો કરી દે નહીં અને આ હતો બીજો રસ્તો સંસ્કારોથી શોભતો નીતિની દિશા દેખાડતો પણ અઘરો રસ્તો હવે જોવાની વાત એ હતી કે આ પરિસ્થિતિમાં મારો પરિવાર કયા રસ્તે ચાલશે ભાભી ઇમોશનલ થવાનો સમય નથી હમણાં ના બાપુજી હયા છે ના એમનો સમય આ આપણા સંતાનો છે આપણે છીએ આપણા સુખને સાચવવા બાપુજીના સંસ્કારોને છોડીને આપણે પ્રેક્ટિકલ બનવું પડશે આમ બધું વેચી દઈએ it's not a practical step સાચી વાત છે પાપા હું તો આવું ક્યારેય ન કરું પણ હું કરું તારા બાળકોની વાત આવે ને તો તું પણ કરે ઓનેસ્ટલી હી ઇઝ રાઈટ આજે વસંત સંઘવીની જેમ વિચારવાવાળા લોકો ઘણા હશે મુદ્દો એ છે કે ક્વીન બેરવાળા અજય વાલિયા જેવી અયાશ ઇમેજવાળા લોકો આવું કંઈક કરે તો નુકસાન માત્ર પૈસાનું થાય છે પણ વસંત સંઘવી જેવા આદરણીય લોકોથી આવું થાય તો સામાજિક સ્તરે સાચા ખોટાના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે સમાજની વિચારધારા પર બહુ મોટી અસર પડે છે બોલતા જીભ નથી ઉપડતી ભાભી પણ બેન્ક્રપ્સી ડિક્લેર કરવા સિવાય હવે કોઈ બીજો રસ્તો નથી બચ્યો આપણી પાસે એ જ થયું જેનો ડર હતો બધું ખોઈ બેસવાના ડરથી વસંત કાકા જેવા ઇન્ટેલિજન્ટ અને સમજદાર વ્યક્તિએ પણ કોમન સેન્સની જગ્યાએ મટીરિયલિસ્ટિક સેન્સને મહત્વ આપ્યું ને સુખ સાહેબી બચાવવા જતા પોતાની જાતને જ ગુમાવી બેઠા અને સેડલી પૂરો પરિવાર એમને અનુસર્યો just because they are big shots એ લોકોની ઈચ્છા હોય ત્યારે લોકોના લાખો કરોડો રૂપિયા ખાઈને બેસી જાય mister Kulkarni immediately contact our panel of lawyers, police commissioner and concern minister Immediately. A ver que હાથ ઢીલા પડી રહ્યા હતા અને દિમાગ શૂન્ય આંખો સૂની અને ચહેરાથી નૂર ઉડવા લાગેલું દેશી ભાષામાં કહીએ તો આવનારી હારને જોઈને બધાના હાજા ગગડી ગયા અને હું તો બોર્ન લૂઝર હતો મારી હાલત તો સૌથી ખરાબ હોવી જોઈતી હતી પણ પણ એવું થયું નહીં what the hell no actually what the heaven અચાનક દિમાગ સુન્ન થવાને બદલે એટલું ઝડપથી દોડી રહ્યું હતું જાણે જાણે નસુમાં વહેતા લોહી સાથે કોમ્પિટિશન ના કરી રહ્યું હોય એની ગતિ પણ ક્યાં ઓછી ઝડપથી વધી રહી હતી એટલા ઝડપથી કે પગ આપોઆપ તાલ દેવા લાગ્યા હતા ને ખભા એક્ટિવેટ મારી જાણ બહાર જ મારી વિજય યાત્રાનો સુખદ શુભારંભ થઈ રહ્યો હતો મારું મન મોટેથી બૂમો પાડી પાડીને કંઈ કહેવા માંગતું હતું પણ પણ કંઈ નહોતું શકતું બોલવાની હિંમત નહોતી થતી શું આપના સ્વભાવની ખામીઓ આપના માટે આટલી નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે કોને ખબર કેટલા કોમ્પ્લેક્સીસ ડર અને ખોટી માન્યતાઓ ભરીને બેઠું છું સ્વભાવમાં મારું ને પપ્પાનો ઇક્વેશન જે કાંઈ પણ હોય પૂરા પરિવારના ભવિષ્યનો સવાલ છે આજે ચૂપ રહેવાનો વખત નથી come on come on Dev come on come on પપ્પા બધાની સામે તારું અપમાન કરે એનાથી વિશે શું થવાનું છે એ તો અમે રોજ કરે જ છે કમ શું પરિસ્થિતિ ભલભલા બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ પાંગલી કરી નાખે છે નહીતર મમ્મી અને દાદાના પ્રેક્ટિકલ વિચારોને આ લોકો ઇમોશનલ કેવી રીતે કહી શકે અને પોતાના ઇમોશનલ ડિસિઝનની પ્રેક્ટિકલ ક્રેડિટ કાર્ડ દેવ હા તારો અને વિરેનનો જ બાકી છે હા અ કાકા હું કાકા હું શું વાત છે નહીં એટલે ચાલ ચાલ બોલ ફાટ મોડામાંથી નહીં કાંઈ નહીં દેવ શું વાત છે બેટા કાકા એટલે વાત તો એમ અરે એક મિનિટ મોટો લે બેટા extreme situations need extreme measures sometimes સાચું છોડીને ખોટું પગલું ભરવું વધારે સેન્સિબલ પુરવાર થાય છે sadly it makes sense you know sadly it's nonsense result you જો વડીલોની આજ્ઞા હોય તો નો આજ્ઞા એની ઇન્સલ્ટ તો પણ કરવું પડશે because extreme situations need extreme measures તો માનનીય વડીલો ભાઈઓ અને બહેનો બેન્ક્રપ્સીનો આઈડિયા એકદમ જ વાહિયાત બકવાસ અને નોનસેન્સ છે જેમાં દીર્ઘ દ્રષ્ટિનો સદંતર અભાવ છે બધું જ ખોઈ બેસવાના ડરથી આપણે એટલા બધા ડરી ગયા છે કે આપણે કોમન સેન્સને કાટા બાય કરી દીધું છે વિરેન મમ્મી મારી વાત હજી પતી નથી પતશે એટલે તમને પૂરેપૂરો ચાન્સ મળશે ઠપકો આપવા અગેન બેંકરપ્સી એ આપણને સુખ સાહેબી નહીં પણ બરબાદી તરફ લઈ જતો રસ્તો છે અને અહીંયા હું સંસ્કાર નીતિ લોસ ઓફ મોરલ વેલ્યુઝ એ બધી તો વાત પણ નથી કરી રહ્યો કારણ કે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ગ્રેજ્યુએટ છું અને પાછો પાક્કો વાણ્યો છું એટલે મારું ધ્યાન બાય ડિફોલ્ટ મટીરિયલિસ્ટિક ફાયદા પર પહેલાં જશે અને અહીંયા હું ફર્મ બિલીફ સાથે કહું છું કે આમાં આપણને મટીરિયલિસ્ટિક ફાયદો ઓછો અને નુકસાન વધારે છે અને ઇમોશનલ કાકી નહીં તમે થઈ રહ્યા છો વિચ મીન્સ કે પૈસાની સાથે સાથે ઓબ્જેક્ટિવલી વિચારવાની તાકાત પણ ખોઈ બેઠા છો મમ્મી બંદૂકમાં બીજી ગોળીઓ ભરું એ પહેલાં ઠપકો આપવાનો ચાન્સ છે હવે શોખમાંથી બહાર આવો ફાયરિંગ કરવાનો વારો તમારો તને શું લાગે છે તું બહુ સ્માર્ટ છે ના મને ખબર છે કે હું બહુ સ્માર્ટ છું super unbelievable I love him Viren બે વર્ષ નાનો છે પણ હીરો છે અરે સર એનું હીરોઇઝમ બરોબર છે પણ એને કારણે આપણે હાથ પર હાથ રાખીને બેસી તો નહીં રહી શકીએ ને આપણે એને આજે ને આજે એરેસ્ટ કરવો જ પડશે રાઈટ નાવ સર એકવાર એ બેંકરપ્સી ડિક્લેર કરી કાઢશે ને પછી આપણે કંઈ જ નહીં કરી શકીએ પણ હજી સુધી કંઈ કર્યું નથી તો અરેસ્ટ ઓર્ડર કઈ રીતે આપવું અરે સર આખી દુનિયા સાંભળી રહી છે કે દરેક જણાના પૈસા ખાઈ જવાનો એ લોકોનો પ્લાન છે અને એ લોકો અપરાધ કરે ત્યાં સુધી રાહ જોતા રહીશું ને સર તો બેંકના પૈસા તો ડૂબાડશે સાથે સાથે હજારો લાખો માણસોના પૈસા પણ ખાઈ જશે અને ગવર્મેન્ટનું નામ બદનામ થશે એ જુદું સર પહેલાં પણ આપણે એક્શન લેવામાં લેટ કર્યું એને હિસાબે અજય વાલિયા જેવો માણસ દેશ છોડીને ભાગી ગયો ઠીક છે હું કંઈ કરું છું મારી કમિશનર સાથે વાત કરાવો એરોગન્સ ઓફ યુથ નિર્ભયતાથી સાચું કહેવાની હિંમત કેળવતા તમે જ શીખવાડ્યું છે પપ્પા યોગ્યતા જાણ્યા વગર જેવી ફ્રીડમ આપી એ વાતનો અફસોસ થાય છે બિલીવ મી પપ્પા થોડા જ સમયમાં અફસોસ પ્રાઉડમાં બદલાઈ જશે એના માટે તે અત્યારે કરેલા બધા જ આક્ષેપો તારે પ્રૂવ કરવા પડશે વિરેન allow me? Allow me to. Wait, Vishal! શું થયું દાદા તો નિશ્ચય કરી લો હા ગ્રેટ પાછો તો નહીં પડે ને ના આ બંને જણે શું કરી રહ્યા છે મોટાઓ સામે સાચું કહેવાની તાકાત છે ના કરવી છે welcome to the biggest competition of આ લાઈફ આ ડિબેટ આપણે ગમે તેમ કરીને જીતવાની જ છે આ બધું તારે કારણે ગુણી વિરેન બેટા તું આટલો હોશિયાર થઈને આની વાતમાં ક્યાં ધ્યાન આપે છે ધ્યાન તમે પણ આપો કારણ કે વાત તો મોટા કાકીની જ સાચી છે અરે આમાં હસવા જેવું શું છે હા આનંદની વાત નહોતી આ જે મુસીબતમાં બધાએ પોતાની હાર જોઈ એમાં મેં અને વીરેની જીતની શરૂઆત એક નવો જોશ એક નવો તરવરાટ એ જ તો મજા છે વિજય યાત્રાની યસ સર હા રેસ્ટોરન્ટ લઈને નીકળી રહ્યો છું હા બિફોર યુ સે સમથિંગ એક વાતનું ધ્યાન રાખજે આ નીતિ નિયમો સંસ્કારોની વાતોમાં સમય બરબાદ નહીં કરતો મારી પાસે એટલો બધો સમય નથી હમણાં ઘણા બધા કામ પડ્યા છે આ ચર્ચા માત્ર ને માત્ર આ ડિસિઝન પ્રેક્ટિકલ છે કે નહીં એ સંદર્ભની જ રહેશે ચર્ચા પ્રેક્ટિકાલિટીથી જરાક પણ ડિવિએટ થઈ તો હું ચર્ચા બંધ કરી દઈશ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ વાતો માટે સમય મારી પાસે પણ નથી પપ્પા આખી દુનિયા જીતવી છે મારે એ પણ આ જ જન્મ એક સેકન્ડ પણ વેસ્ટ નહીં કરું सॉलिड एटीट्यूड છે बॉस बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसे तेवर शोभा देते हैं પ્રેક્ટિકાલિટીની શું વ્યાખ્યા કરશો મારો અને મારા પરિવારનો ફાયદો સુખ ચેન આરામ I love you for that જો કે પ્રેક્ટિકલિટીની આ વ્યાખ્યા ડિબેટેબલ છે પણ આ પરિસ્થિતિમાં તમારા મતે એને એપ્લિકેબલ માની પણ લઈએ તો આ સુખ ચેન આરામ શોર્ટ ટર્મનો કે લોંગ ટર્મ વિરેન અમે ત્રણેય જણાએ મળીને બહુ સમજી વિચારીને આ નિર્ણય લીધો છે એટલે મૂર્ખામી કરવા માટે સમજવું વિચારવું પડે એવું પહેલી વાર જોયું બિહેવ વિરેન કમોન મામા અરીસો દેખાડવા માત્રથી અપમાન લાગતું હોય તો ભૂલ કોની અરીસો દેખાડનારની કે અરીસો જોનારની મોટાઓને અરીસો દેખાડવું નાનાઓને ન શોભે આમાં ચર્ચા કરશું તો વાત કડવી લાગશે નક્કી છે ક્યારેક અજાણતા અને ક્યારેક જાણતા બોલો શું કરવું છે વસંતભાઈ ફોન ઉપાડો પ્લીઝ એનો બાપ એક નંબરનો પાક્કો બિઝનેસમેન છે એને જીતવા જ નહીં દે ત્રણ રૂપિયાનો ભાવ છોકરો જીતશે દસ હજાર દીકરા હમણાં લોંગ ટર્મ સુધી વિચારવાની સિચ્યુએશન નથી લોંગ ટર્મ ફાયદો પોસિબલ જ નથી બિલકુલ પોસિબલ છે ઇમ્પોસિબલ છે પપ્પા હંડ્રેડ પર્સન્ટ પોસિબલ છે deadlock. Unbelievable. Unbelievable. સમજદાર લોકોને સમજાવવું જેટલું સરળ છે ક્યારેક એટલું જ અઘરું પપ્પાનું લોજિક શું હશે કાકાના લોજિકનું મૂળ કારણ એમનું માઇન્ડસેટ શું હશે આ બધો શું તમાશો છે પપ્પા તમારી આર્ગ્યુમેન્ટમાં લોજિક નહીં માત્ર આશા વાત છે એવું કહીને તમારા અનુભવ અને ઇન્ટેલિજન્સ બંનેને ચેલેન્જ કરી રહ્યો છે યસ આજે હું કરી રહ્યો છું કાલે આખી દુનિયા કરશે કારણ કે વાતમાં લોજિક જ નથી માત્ર હું બધું વ્યવસ્થિત કરી દઈશ એવી આશાએ પરિવારના સુખ ચેનના મહેલ બાંધશો તો આવી ચેલેન્જીસનો સામનો કરવો જ પડશે પપ્પા માઇન્ડસેટ બદલવા માટે પહેલાં એ સમજવું પડશે કે એમની ભ્રમણાનું એક્ઝેક્ટ કારણ શું છે કેમ છે કેવી રીતે છે તો જ ભ્રમણા તોડી શકશું લોજિક વગરની માત્ર પોકળ આશાઓના પાયા ઉપર મહેલ બાંધવા જેટલો મૂરખ હોત તો સંઘવી અને સન્સનું નામ આજે આટલી ટોચ ઉપર ન હોત વિરેન ગઈકાલે સર કરેલા શિખરોથી આજે લીધેલા નિર્ણય કઈ રીતે સાચા ઠેરવી શકાય પપ્પા જલ્દી વિચાર દેવ આમ ખાલી વાંચવાથી કાંઈ ન થાય સાહેબ પોતાની જાતને એમની જગ્યાએ ગોઠવીને જુઓ ને તો સાચી વસ્તુ સમજાય યસ અને કયા બેઝ પર પ્રૂવ કરશો કે તમારા ડિસિઝનમાં માત્ર લોજિક છે અને આશાવાદ નહીં અમારો નિર્ણય જો તને યોગ્ય ન લાગતો હોય તો એ ખોટો પુરવાર કરવાનું કામ તારું છે પસંદનું નહીં રાઈટ હમણાં જ પ્રૂવ કર્યું પપ્પાને એવું લાગે છે કે બેંકરપ્સીથી લોંગ ટર્મ ફાયદો છે જ્યારે મને નહીં તમે બધા કોની સાથે છો પપ્પાની કે મારી Police વિશાલ શું થયું જલ્દી કવર કરો ચલો જલ્દી પાપા ઇઝ માય હીરો હું પાપાની સાથે છું પોતાના મનથી વિચારીને બોલજે પલ્લવી મને વિચારતા નથી આવડતું મારે તો વિચારવું પણ નથી થેન્ક યુ વેરી મચ એક ક્ષણે બધું જ છે મારી પાસે અને બીજી જ ક્ષણે કાંઈ નહીં શું હાલત થાય મારી હમણાં તો વસંતભાઈ સારણહાર છે આપણા of course Vasant He has earned that. Thank you હું પણ મમ્મી ના બેટા રહેવું પડે એમની સાથે ખોટા રસ્તે વધારે જ મુસીબત મળવાની ને વસંતભાઈને મુસીબતમાં એકલા મુકાય મારાથી ના બેટા કોની બેટા તું અમને સાથ આપી રહી છે કે સંતવાણી બધા ભજન કરવા બેસી જવાની સામે કમ્પ્લીટ ડિસબિલીફ ગુસ્સો ડર પેન ચિંતા નિરાશા શ્યામ અમે બધા તારી અગેન્સ્ટ બોલી રહ્યા છીએ હું પણ આઈ બેટ તમે બધા મારી ફેવરમાં બોલી રહ્યા છો તું પણ કંપનીની ચિંતા હજારો એમ્પ્લોઈઝની ચિંતા કાલે મીડિયા પબ્લિક સગાવાલાને ફેસ કેવી રીતે કરીશું ને સૌથી મોટી ચિંતા તો પરિવારની ઓ માય ગોડ આખો પર્વતમાંથી લઈને બેઠા છે કાકા પ્રૂફ થઈ પણ જાય તો પણ જ્યાં સુધી વસંત અગ્રી નથી થતા ત્યાં સુધી અમે એમના જ ડિસિશનને ફાઇનલ માનીશું પણ આપણે હમણાં અંદર નહીં ગયા તો પ્રોબ્લેમ વધી જશે ફઈએ કીધું તો ખરી કે ફુવાની જ વાતને ફાઇનલ માનશે કયા આધારે ફાઇનલ માનશો ભરોસાના આધારે વિશ્વાસ નામની કોઈ વસ્તુ હોય કે નહીં અત્યાર સુધી વસંતે આ પરિવાર માટે જે કાંઈ પણ કર્યું છે ફરી વાર કહું છું એમના ઇન્ફ્લુએન્સમાં આવીને નહીં વિચારો but I want to get influenced he is the best ઊભો રે Vishal we have to make sure વિરેનને એટલો સમય આપીએ કે ઘરનાને કન્વિન્સ કરી શકે પણ વધારે સમય નથી આપણી પાસે પોલીસ ક્યારે પણ અહીંયા આવતી હશે વિરેન બેટા પાસ્ટને કન્સિડર નહીં કરીએ તો ક્રાઇસિસમાં પણ યોગ્ય નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા કોની છે એ કેવી રીતે નક્કી થશે પર્વતનો ભાર ઉચકીને પણ પરિવારને બચાવવા નીકળ્યા છે કાકા ઓ oh નો અને વસંતભાઈ પર ભરોસો નહીં રાખીએ કાકા આખા પરિવારનું ભવિષ્ય જોખમમાં હોય ત્યારે માત્ર ભરોસાના આધારે આ માત્ર ભરોસો કહેવા જેટલી મામૂલી કમાણી નથી આ આખી જિંદગીની કમાણી છે આ અને ડેલિકેટ એટલે કે એક નાનકડી ભૂલ અને ભરોસાને તૂટતા વાર નથી લાગતી બહુ સંભાળવું પડે છે લગનથી નિષ્ઠાથી એક એક ઈંટ જોડીને ભરોસાનો મહેલ બને છે માત્ર આઈ નો આઈ એમ સ્માર્ટ કહી દેવાથી બ્રાન્ડ વેલ્યુ નથી બનતી પણ વિરેન બધાને કન્વિન્સ નહીં કરી શક્યો તો આપણે હમણાં એ જ વિચારવાનું છે કે કન્વિન્સ કરી શક્યો હોત જો આપણે એને વધારે ટાઈમ આપ્યો હોત તો બહાર આપણે હેન્ડલ કરીએ અંદર એ કરશે ઘણી કસોટીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે બહુ તકલીફો વેઠવી પડતી હોય છે અને ક્યારેક ક્યારેક તો વીરેન બહુ મોટા સેક્રિફાઈસીસ આપવા પડતા હોય છે આટલી મહેનત કરીએ ને ત્યારે જઈને બ્રાન્ડ વેલ્યુ બને છે સમજો and you should be proud of the fact કે તારા પપ્પાએ બ્રાન્ડ વેલ્યુ કમાયા છે તો એ જ બ્રાન્ડ વેલ્યુ તોડીને લોંગ ટર્મનો ફાયદો કેવી રીતે થશે બેંકરપ્સી ડિક્લેર કરીને બહુમૂલ્ય બ્રાન્ડ વેલ્યુને ભરોસાને તોડવા જઈ રહ્યા છે પપ્પા दिस बॉयज मैजिक सैंडी इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज हैं डिबेट है ये सभी प्रोविरेन होने चाहिए गॉट इट ये लड़का आम जनता के लिए हीरो बनने वाला है एक यही है जो उनके पैसे डूबने से बचा सकता है પૈસા તો ડૂબશે પાકું ડૂબશે પ્રો વિરેન નહીં પ્રો વસંત નહીં લેટ્સ ગો અગેન્સ્ટ ધ સંઘર્ષ મેં કહ્યું તું તમારા જ મોઢે પ્રૂવ કરાવીશ મેં કહ્યું તું કે પપ્પાને સપોર્ટ કરીને તો એકચ્યુઅલી તમે મારી જ વાતને સમર્થન આપી રહ્યા છો હવે બોલો આ ભરોસો જો આટલો બધો વેલ્યુએબલ છે તો આટલી મહેનતથી કમાવેલો આખી દુનિયાનો ભરોસો તોડીને લોંગ ટર્મનો ફાયદો કઈ રીતે પોસિબલ છે ઇઝ ઇટ પ્રેક્ટિકલ મિસ્ટર વસંતનો ક્લોઝ અપ યા થોડો ઝૂમ zoom zoom યા આ માણસ કોઈને ફૂટી કોડી નહીં just to get his face અરે બાપરે વિરેનને રોકવો પડશે એને રિયલાઇઝ પણ નહીં થયું હોય કે જીતવાના પ્રયત્નમાં એકચ્યુઅલી તો આપણે હારનો જ પાયો ખોદી રહ્યા છીએ એટલે બગડ આખી બારાખડી પૂરી થઈ જશે પણ મને ખોટો પુરવાર નહીં કરી શકો see I am his biggest fan એ શ્રેષ્ઠ ન હોત તો હું સર્વશ્રેષ્ઠ કઈ રીતે હોત પણ ક્યારેક એ પણ ભૂલ કરી શકે છે અને જે આર્ગ્યુમેન્ટ આટલી ઇમ્પ્રેક્ટિકલ અને આટલી શું પ્રેક્ટિકલ છે ને શું ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે એ નક્કી કરવા જેટલી દુનિયા જોઈ છે તે વિરેન માત્ર અનુભવથી જ બધું સમજમાં આવતું હોત તો તો હોશિયારી અને સમજદારીની આ દુનિયામાં કોઈ વેલ્યુ જ ન હોત પપ્પા અને વિરેન મારી વાત સાંભળો નો લેટ મી કમ્પ્લીટ ના તું ભરોસા વગર એક પણ કામ થવું મુશ્કેલ છે અને એ તો કોઈ પણ માણસના રોજબરોજના જીવનમાં વણાયેલું સાફ દેખીતું સત્ય છે એને સમજવા માટે જીવનના બધા જ રંગોને જોવાની જરૂર નથી હા એ હું તને સમજાવું હમણાં કાકા હમણાં ભયંકર માનસિક તાપમાને ચિંતાથી થકેલા છે એમને વધારે સ્ટ્રેસમાં મૂકીને આઈ નો હી સ્ટ્રેસ્ડ પણ એમને અત્યારે સિમ્પથી આપવાનો સમય નથી દે આઈ એમ નોટ સ્ટ્રેસ્ડ મને કોઈની સિમ્પથીની જરૂર નથી I know you are strong papa અને દેવ ફ્રેશ માઇન્ડથી લીધા હોય કે સ્ટ્રેસમાં ના તો ખોટા ડિસિઝનને સાચા માની શકાય કે ના તો એના પરિણામ બદલાય but I said I am not stressed ખોટા ડિસિઝન લેવાનો તો સવાલ જ નથી આવતો વસંત વસંત તમારા ચહેરા ઉપર સ્ટ્રેસ દેખાઈ રહ્યો છે you need some quality no I need some trust here જો પ્રોબ્લેમ ન હોય તો ઓકે આઈ એમ stressed. પણ સ્ટ્રેસમાં પણ યોગ્ય નિર્ણય પહેલાં પણ લીધા છે ને હજી એ લેવાની ક્ષમતા છે મારામાં I completely agree I don't agree Vasant we all trust you પણ તમે એક વાર સેટ શાંત મનથી વિચારી જોશો પ્લીઝ બીકોઝ તને ડાઉટ છે મારા ડિસિઝન પર ટીમ બદલાઈ ગઈ છે હા એમને સિમ્પથી આપવા માટે થાકની વાત નથી કરી રહ્યો એમ કહું છું કે એ સ્ટ્રેસમાં છે એટલે we have to be careful ઓહો પાછી ગુસ્સો શરૂ થઈ ગઈ આ લોકોની જીદના ઝોનમાં જતા દેખાય છે કાકા ધીરેન માણસ મુસીબતોથી ઘેરાયો હોય ને તાણમાં હોય ત્યારે બહુ જ વલ્નરેબલ સ્થિતિમાં હોય છે ખબર પણ ના પડે ને પોતે જીદમાં અટવાઈ જાય ને ફટ દઈને ખોટા નિર્ણય લઈ લે અરે પણ ઓ ભાઈ તારે જે કહેવું એ બધાની સામે બોલ લે પણ ને એમાંય પાછા એમના પોતાના છોકરાઓ એમને શીખવાડવા બેસે તો તો એ છોકરાની એટલી હિંમત કેળવતા નથી શીખવી ગુણી કે પોતાના મનની વાત પરિવાર સામે કરવી તો કરી શકે નમાલો સાહો દેવ ફોકસ હિંમત કર એ જીતના ઝોનમાં એવા ટવાઈ જશે અલ્ટિમેટલી ભૂલ સમજાઈ જશે તો પણ માનવા માટે તૈયાર નહીં થાય પપ્પાની જેમ આપણે ખાલી શું આર્ગ્યુમેન્ટ કરશું એ જ નથી વિચારવાનું પણ એ પણ વિચારવાનું છે કે એ આર્ગ્યુમેન્ટ કેવી રીતે કરશું અત્યારે એમનો ઈગો અફોર્ડ નહીં કરી શકીએ આપણે I think damage is done but I think ego તો હર્ટ થશે તો કન્વિન્સ કરવા પણ અઘરા પડશે નહીં નહીં નહીં તો શું કરીએ કરીએ કરીએ બિઝનેસ કરશે જેમાં પપ્પાનો રિકવર થશે તો પણ કન્વિન્સ થશે કેવી રીતે વિશાલ લોયર ક્યાં સુધી પહોંચ્યો એમનો ફોન નથી લાગતો દાદા આપણે પોલીસને રોકવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો વિચારવો જોઈએ જો લોયર ટાઈમ પર નહીં પહોંચ્યા તો શું કરશું પપ્પા એક પ્રોબ્લેમ છે એવો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જે તું સોલ્વ ન કરી શકે હું અને દેવ જરા ડબલ માઇન્ડમાં છીએ અમે જે વિચારીએ છીએ એવું હોય પણ શકે અને નહીં પણ શું શું તમે એટલા બેલેન્સ છો કે તમને કહેવાની હિંમત કરી પણ શકાય મોટા કાકાને તો કહેવાય પણ નહીં અને એમનાથી થશે પણ નહીં મારા વિશે કઈ વાત ચાલે છે હા વાત શું છે એકચ્યુઅલી અમને એવું લાગે છે કે અમારી વાત ગમે તેટલી યોગ્ય હોય તમને કદાચ સાચી પણ લાગે તોય ઈગોના કારણે તમે નહીં Kiran please don't test me in this difficult times please એક ફ્રેન્ડ તરીકે મેં ટ્રીટ કર્યા છે તમને તમારી બધી વાતો ખુલ્લા મને સાંભળી છે અને એક્સેપ્ટ પણ કરી છે એક્ઝેક્ટલી એટલે જ મેં કહ્યું કે અમે થોડા ડબલ માઇન્ડમાં છીએ અમને હતું જ કે આખા પરિવારના ભવિષ્યનો સવાલ આવશે ત્યારે પપ્પા ઈગોને વચ્ચે નહીં લાવે એમને વાત સાચી લાગશે તો એ કન્વિન્સ થઈ જ જશે વિરેન તું બહુ શ્રુપ થતો જાય છે પરિવારને ગમે તે ભોગે બચાવવો છે પપ્પા હું પણ પરિવારનું સુખ ચેન આરામ અને ફાયદો જ ઈચ્છું છું આના પર ગુસ્સો કરીએ કે ગર્વ કોણ કોની ટીમમાં છે ભાઈ બધા એક જ ટીમમાં છે એમના ઈગોનું ટેન્શન એમના માટે હવે એમને પોતાના તોરમાં રાચવું છે તો પણ નહીં રાચી શકે પાણી આવવા પહેલાં જ પાડ બાંધી દીધી તે બેટા એક નાની સરખી સરસાઈથી પણ મન વાંદરાની જેમ નાચવા લાગ્યું ને એક તરફ આટલી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાનો કોન્ફિડન્સ ના ગુમાવવાની કેવી ઇન્સ્પિરેશનલ જીત છે કાકાની કેવો સંયમ એમને તર્કમાં જીતવા હોય તો એમના જેવી ગંભીરતા કેળવવી જ પડશે એટલા ગેલમાં આવી જવાની જરૂર નથી ભાઈ હજી ઘણી ચર્ચા બાકી છે હવે હું એમને કેવી રીતે સમજાવું કે આ ખુશી એ નાનકડી જીતની નહીં પણ ઓપોનેન્ટ પાસેથી પણ શીખીને પોતાનો ગ્રોથ કરવાના પ્રોસેસની હતી વિજય યાત્રામાં પાપા પગલીએ આગળ વધવાની કમોન એક્સાઇટમેન્ટને કાબૂમાં રાખ ને વિચારોને કેન્દ્રિત hold your nerves and focus Dev quietly focus Viren સંકટ હજી ટળ્યું નથી કાકાએ બધી જ પોસિબિલિટીઝને બહુ ઝંઝટથી વિચારી હશે આપણે એના માટે રેડી રહેવું પડશે વિરેન આવી પરિસ્થિતિમાં માત્ર એક જ એંગલથી વિચારીને નિર્ણય લઈશું તો આગળ પસ્તાવાનો વારો આવે છે ઢાલ કાઢવો અટાક શરૂ થઈ ગયો છે તમે બંને બીજા દ્રષ્ટિકોણથી વિચાર કરીને જોયો છે વિરેન સાથે મારું નામ જોડીને કાકાએ પંડિતોની સભામાં મારું નામ પણ રજીસ્ટર કરી દીધું પપ્પા જીવનનું એક પણ પાસું એવું નથી કે જેમાં ભરોસો તૂટવાથી નુકસાન ના થાય બ્રાન્ડ વેલ્યુનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે તારા કરતાં વધારે હું સમજુ છું બેટા પણ અત્યારે એ બધી વસ્તુની ખીટી પર ટાંગ અને મારી વાતનો જવાબ આપ જ્યારે પોલીસ આવે ને ત્યારે તમારા બધાની જરૂર પડશે હા ભાઈઓ નહીં થાય આટલા વર્ષો સુધી કામ કર્યું અહીંયા નથી વિચારતા તો અમે શા માટે વિચારીએ કોઈ દિવસ એસી વગર રહ્યા છો ના પોસિબલ જ નથી ફક્ત દસ મિનિટ એક ધારું ચાલવું પડ્યું હોય એવું છેલ્લે ક્યારે બનેલું યાદ છે યુએસમાં ભણતો તો ત્યારે એસી મોલ્સમાં અમે લોકો ચાલવા હું નોર્મલ રસ્તા ઉપર નોર્મલ મિડલ ક્લાસ માણસની જેમ આમ તાપમાં કે પછી ભારે વરસાદમાં ચાલવાની વાત કરું છું યુએસના મોલ્સમાં હા ના હવે થોડું ચાલવાનું રાખો ગાડી વગર ઘરની બહાર પગ નથી મૂકવા દીધો તમે તો ચાલવાનો સવાલ જ ક્યાં આવે છે થોડાક દિવસો પહેલા અડધો કલાક ચાલવું પડ્યું તો તો બીમાર પડી ગયો તો હું ત્યારે લોકલ ટ્રેનમાં પ્રવાસ કર્યો છે તમે હું પણ મને આ પૂછવાનો હતો બેઠા છો ક્યારે લોકલ ટ્રેનમાં હે ઠૂસ નીકળી જશે ઠૂસ જેલમાં પેલા કેદીઓ જલસા કરતા હોય છે ને એ લોકોને જેલને બદલે લોકલ ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરવાની સજા થવી જોઈએ અડધા કેદીઓ અપરાધ કરવાનું ભૂલી જશે સમજ્યા નરક હોય છે નરક લોકલ ટ્રેનનો પ્રવાસ હું લોકલ ટ્રેનમાં નહીં બેસું હા પ્લીઝ આખો દિવસ તંતોડ મહેનત કરી રાત્રે થાળીમાં રોટલી દાળ અને એક જ શાક પીરસાયું હોય એવું બન્યું છે ખરું ઇમોશનલી ફસાય છે જીવનની કેટલીય કસોટીઓમાંથી સાંગો પાંગ પાર ઉતરીને જીતેલો વ્યક્તિ પણ મુસીબતથી ડરીને પોતાની સ્ટ્રેન્થ ભૂલીને વીક પડી શકે છે એનું જીવંત ઉદાહરણ હતા આ સવાલ પોતાની સ્ટ્રેન્થ કેવી રીતે ભૂલી ગયા કાકા હોશિયાર માણસ એક જ પાસાથી ન વિચારે વિરેન બધા પાસા ઉપર ધ્યાન આપો અને કહો કે આવી પરિસ્થિતિ સહન કરી શકીશું આપણે બોલો આપો જવાબ આખી થાળી છપ્પન ભોગથી ભરી હોય અને ટેન્શનના મારે એક કોડિયો પણ ગળે ન ઉતરે એવું બન્યું છે ક્યારે વિદિન સવાલની સામે સવાલો નહીં કર જવાબ મેં જવાબ જ આપ્યો આ જવાબ હતો પચકો ફૂલ એસીમાં પણ ટેન્શનના લીધે આખી રાત ઊંઘ ના આવી હોય એવું બન્યું છે કોઈએ જવાબ આપવાની જરૂર નથી આ આપણા શબ્દોમાં આપણને ફસાવી રહ્યો છે એવું થાય આવી મુસીબત આવે ને તો કમ્ફર્ટેબલ એસી કારમાં બેઠા બેઠા પણ પરસેવો છૂટી જાય મુસીબતોની ચિંતામાં એમની સ્ટ્રેન્થ ભૂલી બેઠા છે કાકા અને એટલે જ કદાચ ક્લિયરલી વિચારી નથી શકતા લક્ઝરીસ ઓફિસમાં પણ ટ્રેનથી પણ વધારે આક્રમણ થયો હોય એવું તો ક્યારેય નહીં બન્યું હોય ને ડાયમંડ માર્કેટવાળા મયંક અંકલ સાથે એવું બની ચૂક્યું છે કોણ મયંક અંકલ નહીં પેલા જેમણે પચાસ સાઠ કરોડમાં એમની યુવાની વેચી નાખી વોટ યસ બેંકરપ્સી ડિક્લેર કરીને એમણે પચાસ સાઠ કરોડ તો બચાવી લીધા પણ ત્રણ જ વર્ષમાં એમના અડધા વાળ સફેદ અને અડધા વાળ ગાયબ પછી સમાજમાં હ્યુમિલિએશન ક્રેડિટર્સની ગાળો કોર્ટ કચેરીના ચક્કર અને એ બધાથી બચવા માટે પોલિટિશિયન્સ અને ગુંડાઓના ચક્કર એટલા બધા ટેન્શન બોરી લીધા કે ચાલીસમાં વર્ષે તો એ પચાસ વર્ષના દેખાવા લાગ્યા ચહેરા પર સ્મિતની જગ્યાએ કરચલીઓ દેખાવા લાગી હેલ્થ હેપીનેસ અને યુવાની આ ત્રણ અમૂલ્ય વસ્તુઓને એમણે પચાસ સાઠ કરોડમાં વેચી એમની ચિંતા જેટલી વધારીશું એટલું જ નિર્ણય લેવું વધારે મુશ્કેલ થતું જશે એમના માટે પણ દેવ એ લોકોને નુકસાન નહીં દેખાડીએ તો એ લોકોને સમજાશે જ નહીં કે એ લોકોનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પ્રેક્ટિકલ નથી તો શું કરીએ તમારી કોન્ફરન્સ પછી કરજો પહેલાં મારી વાત સાંભળો મયંકભાઈ સાથે જે થયું આપણી સાથે થાય જેવું કંઈ જરૂરી નથી થઈ શકે છે આઈ નો દેટ મોટા ભાઈ પ્રેક્ટિકલ વાતને આપણે ઇગ્નોર ન કરી શકીએ અને વિરેન પરિવારની ખુશી સિક્યોર થતી હોય તો અમે બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરી લઈશું નો વસંત મેં this is the only option આ પરિવારનું સુખ એ અમારી જવાબદારી છે એટલે અમે એને ફેસ કરી લઈશું નહીં કરી શકું અને કયા એવા વર્તનના આધારે તને એવો ડાઉટ થાય છે ડાઉટ નહીં ચિંતા કોઈ લેણદારે તમારા કોઈ બાળકને પકડીને મારી મારીને હાથ પગ ભાંગી નાખ્યા તો તમે ગીટમાં જીવી શકશો કે તમારી ભૂલની સજા તમારા બાળકોએ ભોગવી તમને કોઈ હાથ તો લગાડીને દેખાડે તમને શું લાગે છે તમે લોકોના જીવનભરની કમાણી લૂંટી લેશો ને લોકો કંઈ જ નહીં કરે બિલકુલ નહીં બિલકુલ નહીં આપણા લીધે કેટલા બધા લોકો ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાં ફસાઈ જશે અને આપણે એમના જ પૈસેથી ગાડી અને બંગલામાં એશ કરશું પાર્ટીઝ કરશું તો શું એ લોકો બેઠા બેઠા જોયા કરશે હા નિરંજન કાકા જો અમે પોલીસ પ્રોટેક્શનની જોગવાઈ કરીશું સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ પણ અપોઇન્ટ કરીશું કોઈનો વાળ પણ વાંકો નહીં થવા દઈએ હું કોઈ બોડીગાર્ડ સાથે લઈને નથી ફરવાની હા પપ્પા જેમના માથે વેરનું ભૂત સવારું એમના ખુન્નસ અને જનૂનથી પોલીસ કે બોડીગાર્ડ આપણને કઈ રીતે બચાવી શકવાનો એ લોકોનો બળાપો આક્રોશ એટલો ઇન્ટેન્સ હશે કે લોકો અમને મારીને પકડીને હાથ પગ તોડી નાખશે કે પલ્લવી કે અનન્યાને કિડનેપ કરીને એમની સાથે તમે લોકો સાંભળી પણ નથી શકતા તો આ મુસીબતને ફેસ કઈ રીતે કરી શકવાના અને એ ગિલ્ટમાં જીવવું તો સાવ ઇમ્પોસિબલ છે પપ્પા અને તમે જે બીજા પાસાની વાત કરી રહ્યા છો ને એમાં પણ વધારે નુકસાન બેંક લીધે જ થશે આપણા સંતાનોની સિક્યોરિટીથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજું કાંઈ નથી મને બહુ ડર લાગે છે વીરેન તું તારી વાતને મનાવવા માટે અમને બધાને ડરાવીને ડરવું જ જોઈએ આજે ડરીને સાવચેત ન થયા તો કાલે આ ડર હકીકતમાં બદલાઈ જશે અને હમણાં જ જો યોગ્ય ડિસિઝન લઈ લીધું તો મુસીબતોમાંથી બચવાના ચાન્સીસ છે મમ્મી જો મુદ્દો એ છે કે તમે જે માનો છો એમ આપણે મુસીબતો અને સુખસાહેબીમાંથી એકની ચોઈસ નથી કરવાની બધું વેચી દઈએ તો પપ્પાએ જે મુસીબતોનો ડર દેખાડ્યો એ પણ સાચો છે અને બેન્કરપ્સી ડિક્લેર કરીએ તો મેં જે ડર દેખાડ્યો એ પણ સાચો છે મુસીબતો તો બંને રસ્તે વરમાળા લઈને તૈયાર જ ઊભી છે ડગલું ભરતાની સાથે જ મુસીબતો સાથે હનીમૂન શરૂ એન્જોય શું એન્જોય વાત તો એવી રીતે કરે છે કે મુસીબતમાં પણ મજા આવવાની હોય મજા તો મુસીબતોમાં પણ ગોતવી પડશે હાય મુસીબત હાય તકલીફ એવી રીતે રડ્યા કરીશ તો દુનિયા કેવી રીતે જીતીશ અને આવી તો કેટલી તકલીફો જીવનમાં આવ્યા કરવાની પણ અત્યારે આપણે નિર્ણય એ લેવાનો છે કે કઈ વરમાળા પહેરવી વધારે સેન્સિબલ છે માણસ સાચી દિશા ઓળખવામાં થાપ કેમ ખાઈ જતો હોય છે એક તરફ સર્વાઈવલ ઇશ્યુ છે કમ્ફર્ટ અને લક્ઝરીઝ વગર કેવી રીતે જીવશું એનું ટેન્શન છે અને બીજી તરફ કમ્ફર્ટ અને લક્ઝરીઝમાં પણ ટેન્શન સાથે જીવવું મુશ્કેલ લોકો હસશે દયા ખાશે વિરાટમાંથી વામણા થવાનો અનુભવ થશે જેની આપણને આદત નથી અને બીજી તરફ બીજી તરફ ગાળોનો વરસાદ ધૂતકાર લોકોની હાય જેની આદત આપણે પાડવી નથી એક તરફ ધડામ દઈને નીચે પડ્યા બાદ ધીરે ધીરે ઉપર ઉઠવાના ચાન્સીસ છે અને બીજી તરફ ઉપરથી નીચે એવા લપસીશું કે ફરી એ ઊંચાઈએ પહોંચવાના કોઈ ચાન્સીસ નથી આપણે બધું વેચીને લોકોના પૈસા ચૂકવી દઈએ આ રીતે ફરી જાય ન ચાલે નિરંજન આપણે ત્રણે ભાઈઓએ મળીને નિર્ણય લીધો છે હા ત્યારે મને એ નિર્ણય યોગ્ય લાગતો હતો હવે વિરેનની વાત સાચી લાગે છે પણ પપ્પા મારી પાર્ટીઝ બંધ થઈ જશે ચલો એક ફાયદો તો હમણાં જ દેખાય છે કે નહીં પપ્પા મારા પ્લેસ પણ હા આ તો આખા સમાજને ટોર્ચરથી બચાવવાનો સત્કાર્ય થઈ મારાથી પાછું ગરીબી મન નહીં જીવાય ભાઈ બધું વેચી દેવાના હો તો પહેલાં મને જ ઝેર તો બેટા નિર્ણય બદલે પહેલાં જઈને ઉંદર મારવાની દવા લઈ આવો કે પછી ઊંઘની ગોળીનો ટેસ્ટ બેટર રહેશે હસવાની વાત લાગે છે તમને આ પાઈ પાઈ માટે વલખા મારવા પડશે રોડ પર આવી જઈશું જો બધું વેચી દઈશું તો ગરીબોની હાલત જોઈ છે જોઈ છે ક્યારે નસીબ જોગે બે ટંક જમવામાં રોટલી મળીને તો પછી રોટલી જ મળશે જમવામાં બીજું કંઈ નહીં fruit juice pizza pasta hotel આ બધું માત્ર સપનામાં જોઈ શકશો હકીકતમાં નહીં રસોડામાં તો એટલું જ બનશે જેટલા પૈસાની વ્યવસ્થા હશે મશ્કરી શું જે છે બધાને ઊંઘવા માટે કોઈને અલગ રૂમ નહીં મળે એસી નહીં મળે બેડ નહીં મળે ફાટેલી ગાદી પર સૂવું પડશે છતમાંથી ટપકતા પાણી સાથે સમજાય છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં આવી હાલતમાં નીંદર આવશે તમને લોકોને ઢીંગલી જેવી છે મારી બંને દીકરી મોટા મોટા ડિઝાઇનરોના કપડાં પહેરે છે ત્યારે હિન્દી ફિલ્મોની હિરોઈનથી ઓછી સુંદર દેખાય છે બંને તારી રસીલાને તો કેટલો શોખ છે ઘરેના કપડાં વગેરેનો તેરા વિચાર તો કર વીંટી વગરની એની સુની આંગળીઓ જોઈ શકીશ તું કે મને જોઈ શકીશ વિચારીને તો બોલો બધા પરિવારની તમને લોકોને ચિંતા છે કે નહીં હું કંઈ કહું ના બિલકુલ નહીં સારું નહીં કહું પણ તમને બહુ ચિંતા નહીં કરું છોકરાઓ એમાંય ખુશ રહેતા શીખી લેશે આપણે રહેતા થાશ ને પણ આપણે ચાલમાં ઉછર્યા છે ગુણી અને આપણા છોકરાઓ મહેલમાં પણ મોટા ભાઈ પ્લીઝ આપણે તો બીજું શું કહું શું કહું બીજું સમજા વિચારા વગર જે મનમાં આવે એની ઉલટી કરી નાખવાની ટેવ છે હંમેશા ચાર ચોપડી મુણી આપણા છોકરાઓની તકલીફ દેખાતી નથી તને ઉભા એ રિપોર્ટર્સ હજી બહાર ઉભા હશે એ પડદો ખોલવા કરતો તું બહાર જઈને જોયો જા બધા પંડિતોની જેમ ચર્ચા કરવા બેસી ગયા મારા આંસુ તો કોઈને દેખાતા જ નથી પૈસા તો કમાઈશું આપણે બસ નહીં વિરેન સર સ્ટોપ લાફિંગ અહીં મોટા ભાઈ તમારા માટે આંસુ સારે છે ને તમે અને આ ભાઈ કહે છે કે પૈસા તો આપણે આરામથી કમાઈ લઈશું અને વાત સાચી છે એની ઘરમાં ત્રણ ટેલેન્ટેડ લોકો અને જીનિયસ છે ક્યાંય જોબ પણ કરશું ને તો મહિને અઢી ત્રણ લાખ રૂપિયા તો આરામથી કમાઈ લઈશું એટલે મનગમતું ખાવું પીવું કપડાં ઘર બધું જ મળશે ને એવો પ્રોબ્લેમ રહ્યો તો પણ ચાર છ મહિના આખી જિંદગીનો પ્રોબ્લેમ થોડો રહેશે મેં પહેલાં જ મારી ટેરર સ્પીચમાં કીધું હતું કે આપણે ડર ના માર્યા કોમન સેન્સને ટટા બાય કહી દીધું છે પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં તો પણ છે વિરેન પ્રોબ્લેમ છે અમને હજારો લોકોને ઓર્ડર્સ આપવાની આદત છે જોબ કરીને ઓર્ડર્સ લેવા અમારી માટે ઇમ્પોસિબલ છે વાહ પરિવાર માટે લોકોની ગાળો ખાવા તૈયાર છું પણ લોકોના ઓર્ડર્સ લેવામાં આનંદ લાગે છે ભલભલા બુદ્ધિશાળી લોકો ફાયદા અને નુકસાન ઓળખવામાં થાપ ખાઈ જતા હોય છે કેમ કેમ કેમ અરે પણ આપણે શું કામ સામે ચાલીને મુસીબત મોરી લેવી છે જ્યારે બેંકરપ્સી ડિક્લેર કરીને ઇઝીલી 100 કરોડ જેટલા બચાવીને નવો ધંધો શરૂ કરી દે કરશે તમારી સાથે ધંધો બધા કરશે કેમ નહીં કરે ભાઈ કેમ કે તમે ઓલરેડી એકવાર લોકોના પૈસા ખાઈ ચૂક્યા હશો એક સર્ટિફાઈડ ફ્રોડની સાથે ધંધો કરવાનું રિસ્ક કોણ લેશે આપણે ફ્રોડ નથી વિરેન લોકોના પૈસા ખાઈ જશો તો માનવું જ પડશે કે આપણે ફ્રોડ છીએ વસંત તું કેમ કઈ કહેતો નથી હવે હવે શું કરું વસંતભાઈને નહીં નહીં ડિસિઝન લેવાનો સમય હવે તમારો છે હા હું છું ફ્રોડ ચાલ હું છું નહીં ભાભી પ્લીઝ તમે તમે પ્લીઝ એવી રીતે નહીં જુઓ આપ કરવું પડે એમ છે બે આંખોની શરમ ને બેશરમી એક સાથે કેવો વિરોધાભાસ છે આ તો પણ વિરલ હું ધંધો કરીને દેખાડીશ અને મારા ફેમિલીની લાઈફસ્ટાઈલ મેન્ટેન કરીને દેખાડીશ કેવી રીતે ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમારી સાથે કોણ બિઝનેસ કરવા તૈયાર છે કેમ બીજા કેટલાય બિઝનેસ છે આ દુનિયામાં બિઝનેસ ઘણા બધા છે પણ બધે રૂલ સેમ જ છે ફ્રોડને ક્યાંય ઇઝીલી એન્ટ્રી નથી મળતી કેવી રીતે કરશો ધંધો ગુમાવેલો ભરોસો પાછો મેળવવાનો એક જ ઉપાય છે વિરેન અને દેવ અંદર રહીને બધાને પૈસા ચૂકવવા માટે મનાવી લે તો પબ્લિક અને મીડિયાને જરા પણ ગંધ ના આવી જોઈએ કે બહારની સિચ્યુએશનથી તમે સાવધ કરી રહ્યા છો બધા સાચે કન્વિન્સ થઈ જશે ને તો પણ પબ્લિકને ભરોસો નહીં બેસે લોકો એમ જ વિચારશે કે બધાની નજરમાં સારા બનવા માટે આ કહી છે સો ટકા પૈસા નહીં આપે અને આ લોકો ભાગી જશે આપણી ખરાબ ઇમેજ આપણને ક્યાંય સુખેથી બિઝનેસ નહીં કરવા દે સમાજમાં બિઝનેસમાં કારણ વગર તો તમારી શાખને કોઈ આટલી મોટી એસેટ નહીં માનતું હોય ને અને આપણે મૂર્ખની જેમ બેંકરપ્સી ડિક્લેર કરીને આટલી મોટી એસેટ હાથમાંથી જવા દઈ રહ્યા છે પણ આવા છુપાવીને કોઈ મોટું નુકસાન થઈ ગયું તો અત્યાર સુધી જે નુકસાન થયું છે એનાથી વધુ નુકસાન શું થવાનું છે આટલા ગંભીર નિર્ણય લીધા નથી મેં ક્યારે વિરેન ડેન્સ motors exactly Rens motors Rens motors કંપનીવાળાઓએ પોતાની બ્રાન્ડની ક્વોલિટેટિવ ઇમેજ જાળવી રાખવા માટે કરોડોનું નુકસાન થવા છતાં પણ હજારો કાર્સ માર્કેટમાંથી ખેંચી લીધી કે કેમ કે એ લોકોને ખબર છે કે બ્રાન્ડ વેલ્યુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અને આપણે પણ કંપની નહીં બચે તો પછી બ્રાન્ડ વેલ્યુ કરીશું તું ડેન્સ મોટર્સની વાત કરે છે અરે અમે પોતે કેટલી વાર ક્વોલિટી કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ જાય ને તો પણ નુકસાન સહન કરીને બધો માલ સ્ક્રેપ કર્યો છે ત્યારે તો આટલા વર્ષો સુધી આપણી બ્રાન્ડ આમ અડીખમ ઊભી છે સ્ટ્રોંગ થઈ છે આ પુસ્તકોમાં વાંચેલું બ્રાન્ડ વેલ્યુનું ઇમ્પોર્ટન્સ જે તું ક્યારનો અમને લોકોને શીખવાડી રહ્યો છે એનો અનુભવ અમે વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે Viren we are the leading brand of garment industry since I don't know how how many years સિક્કો ચાલે છે આપણા નામનો એટલી વેલ્યુ છે આપણી અને શું કરું બાપ આ કંપની ડૂબી જશે કંપની રહેશે પપ્પા રહેશે કંપનીના મશીન સ્ટ્રક્ચર ઓફિસ એમ્પ્લોઈઝ એ તો બંને રસ્તે જવાના જ છે પણ આપણે લોકોના પૈસા ચૂકવી દેશું તો કંપનીનું નામ તો રહેશે ને ઉલટાની બ્રાન્ડ વેલ્યુ વધશે લોકો એમ કહેશે કે સંધુ એન્ડ સંસાર રિયલી વધી પીપલ અને પછી એ જ વિશ્વાસના આધારે આપણે આપણું એમ્પાયર ફરી ઊભું કરશું એટલું સહેલું નથી હવે અને સહેલું થવા પણ નહીં દઉં જો પોલીસને હેન્ડલ નહીં કરી શકીએ ને તો તમને ફોન કરશું તો તમે બહાર આવી જજો કે જેથી આપણે વીરેનને વધારે સમય આપી શકીએ અને સાંભળો અંદર જઈને કહેવું ન કહેવું એ હું તમારા ઉપર છોડું છું એટલું સહેલું હોત ને તો આપણા દેશના કરોડો ગરીબ લોકો અમીર થઈ ગયા હોત ચપ્પલ ઘસાઈ જાય ને તો લોકો ઊભા નથી રહેવા દેતા હાથમાં પૈસા ન હોય તો એન્ટરપ્રાઇઝિંગ લોકો તો પણ પોતાની હોશિયારીથી પોતાની પ્રગતિ કરી જ લેતા હોય છે પણ નુકસાન પૈસાનું થયું છે ટેલેન્ટનું નહીં પૈસા માર્કેટમાંથી ઉધાર મળી જશે બ્રાન્ડ વેલ્યુ નહીં મળે અને બિલીવ બી મોટા કાકા આપણે જો બ્રાન્ડ વેલ્યુ જાળવી રાખશું ને તો તમને જે ગરીબીનો ડર લાગે છે ને વધારે ટકશે નહીં કોઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી ને ના રિપોર્ટર્સ હજી બાર જ ઉભા છો હા ઘર બહાર નથી એ લોકોને એમને કે જાય ટળાય અહીંયાથી હું તો કહું છું કે બોલાવો એ લોકોને અંદર ને ડર્યા વગર છાતી ઠોકી મૂકો કે yes we have made losses પણ આપણે બધું વેચી સાટીને પણ લોકોનો એક એક પૈસો ચૂકવી દેશું કોઈને કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ડોન્ટ બી અ ફૂલ વિરે નુકસાનીમાં શેની શરમ પપ્પા શરમ તો લોકોના પૈસા ના ચૂકવીએ ને તો આવ્યો આઈ ડોન્ટ નો વોટ આટલી લોજિકલ દલીલ પછી પણ તમને તમારો ડિસિઝન પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે લાગે છે કેમ કે મને વિશ્વાસ છે આ બેંકરપ્સી ડિક્લેર કરીને જે 80 100 કરોડ બચાવીશું ને એમાંથી ફરીથી ધંધો શરૂ કરીને હું પાછો ટોપ પર પહોંચીને દેખાડીશ my family deserve a good lifestyle and I am going to give it to them brand value ગુમાવ્યા પછી પણ હા ridiculous સંઘવી બ્રધર્સને એરેસ્ટ કરવા આવ્યા છે સર અમારા લોયર જજ પહોંચતા જશે સર તમને બધાને હજી પપ્પાની વાત સેન્સિબલ લાગે છે can I insult you all again અને આ મારો છેલ્લો પ્રયત્ન હશે કારણ કે આટલી લોજિકલ દલીલો પછી પણ તમને લોકોને ફાયદા અને નુકસાનમાં ફરક ન સમજાતો હોય અથવા તમે હાથે કરીને સમજવા ન માંગતા હો તો આપણે તકલીફો ડિઝર્વ કરીએ છીએ અને આપણને બરબાદ થવાથી કોઈ નહીં બચાવી શકે સર સર હું સંગીતનો લોયર છું અરે પણ કાકાની આંખોમાં હજી પણ હોપ્સ દેખાય છે અરે પણ કોઈ પણ જાતના લોજિક વગર ફક્ત આશાને આધારે કેવી રીતે આટલા મોટા ડિસિઝન લેવાય અને તને ખબર છે એક નવો બિઝનેસ સેટ કરવામાં કેટલા ટીથિંગ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે યસ ઇઝી નથી હોતી ક્વોલિટી અચીવ કરવી ટાઈમ પર ઓર્ડર્સ ડિલિવર કરવા વર્કર પ્રોબ્લેમ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ શરૂઆતમાં કેટલા હર્ડલ્સ હોય છે પણ પપ્પા એ બિઝનેસને નહીં સમય આપી શકે કે નહીં ધ્યાન કેમ કે એ તો કોર્ટ કચેરીના ચક્કરમાં બિઝી હશે ને એમનું ફોકસ એમની એક્સપર્ટીઝ લેણદારોની સાથે કોર્ટમાં ને કોર્ટની બહાર લડવામાં જ ખર્ચાઈ જશે એક કેસ કેટલો સ્ટ્રેસફુલ હોય છે અહીંયા તો કેટલા બધા કેસીસ હશે એક તરફ આપણી સિક્યોરિટીની ચિંતા એક તરફ અપમાનોથી બચવાની ચિંતા આજકાલ લોકો જરાય શરમાતા નથી પબ્લિકની વચ્ચે ચપ્પલ કાઢીને મારશે અરે મેં મારુંગા મેં બીચ ચોરાય પે ચાટા મારુંગા ખીચ કે ઇનકો મારા અસીલે કોઈ ગુનો કર્યો જ નથી કોન્સ્પિરસી ઓફ ક્રાઇમનો ચાર્જ છે એમના પર વોરંટ છે અને આવા સ્ટ્રેસમાં ટોપ પર પહોંચવાનું તો દૂર ઉલટાનું બિઝનેસમાં લોસ કરશું આપણે હા અઘરું છે અઘરું છે આઈ નો <clears throat> અઘરું છે પણ પણ અસંભવ નથી હેવ ફેથ ઇન મી મને ખબર છે પ્રોબ્લેમ છે બહુ ડિફિકલ્ટ સમય પસાર થઈ રહ્યો છે અત્યારે પણ હું એકલો ક્યાં છું અમે અમે ત્રણ ટેલેન્ટેડ લોકો અને એક જીનિયસ છે અમારી સાથે I love you for that no seriously I mean it હું તને આટલી નિડરતાથી લોજિકલ દલીલ કરતા જોઉં છું ને તો I see myself in you I am so proud of you બેટા આપણે બધા મળીને મુસીબતમાંથી બહાર આવશું ચર્ચા જરા પણ પ્રેક્ટિકલિટીથી ડિવિએટ થઈ તો હું ચર્ચા બંધ કરી નાખીશ એવું તમે કહ્યું પપ્પા ઇમોશનલ વાત તમે કરી રહ્યા છો એવો કોઈ રૂલ નથી વિરેન વસંતભાઈ અમે બધા તમારી સાથે જ છીએ પણ આપણે બધા જે દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ એ દિશા બરાબર છે કે નહીં એ વિચારી લઈએ તો નિરંજન તને ભરોસો નથી મારા છે છે વસંતભાઈ સૌથી વધારે છે વિરેન હું એ જ કરીશ જે વસંતભાઈ કહેશે બરાબર નાના છોકરાની જેમ નહીં ટ્રીટ કરો મને પ્લીઝ મારી વાત ઉપર કોઈને ભરોસો ન હોય તો કાંઈ નહીં મને મારી જાત ઉપર અટૂટ ભરોસો છે પપ્પા આત્મવિશ્વાસના વેશમાં ઈગો બોલી રહ્યો છે ના આત્મવિશ્વાસના જોર ઉપર ઈગો બોલી રહ્યો છે and I can afford it yes you can but can you handle it બોલીએ બેટા પણ કાકી ઈગો માણસના વિચારોને ઓફ બેલેન્સ કરી દે છે ઈગો કહેવાય એને આવેશમાં નીકળેલા શબ્દોથી માણસની સાચી ઓળખ કેવી રીતે કરાય હાથમાં રહેના શબ્દો લપસી જાય ક્યારેક હોશિયાર છે ને તું ખાલી શબ્દોને પકડીશ કે કેવી પરિસ્થિતિમાં જીભ કચરાઈ ગઈ એ પણ જોઈશ જેવું મન થોડું ટાળું પડશે કે પહેલું કામ પોતાની કાયરતા કાપવાનું કરશે ઈગોના ભાર નીચે દબાય એવા નથી કહે વસંતભાઈ સાચા ખોટાની બરાબર પરખ છે મોટા તમને ભાભીની કદર નથી ખરેખર ના ના વસંતભાઈ એવું નથી એવું જ છે ભાભી જે વાત કોઈને ન સમજાય તમને બરાબર સમજાઈ જાય છે ને પાછા કોઈ પણ આડંબર વગર કેટલી સરળતાથી સમજાવી પણ દો છો ભાભી મનમાં તો હતું જ આજે કહેવાનું મન થાય છે કે હું તમારો બહુ આદર કરું છું જુઓ તમે હવે વધારે ટાઈમ વેસ્ટ કરી રહ્યા છો સર હું ખાલી એમ કહેતો નહીં કહેતા અમારે પણ લોકોનો ભરોસો જીતવાનો છે એક જ ટીમમાં છીએ તો પણ આટલી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ કેમ કરે છે બધા ભાભી આજે ગમે તે નિર્ણય લેવાય પ્રોમિસ મી તમારો હાથ હંમેશા મારી માથે રહેશે મારો હાથ તો રહેવાનો જ ભાઈ પણ મારા સિવાય કેટલાય હાથ છે જે તમને ક્યારેક ખેત આપે છે તો ક્યારેક આશીર્વાદ આ નિર્ણય પછી એમણે હાથ સેરવી લીધો તો થઈ ગયું પ્રવચન શરૂ પછી કરો બધા આદરાનો કરો ચોક્કસ કરશું નહીં ભાભી બોલો તમે પ્લીઝ ચિંતા થાય છે આજે પણ તમારી આંખો આદરથી ભરાઈ જાય છે સરલા ટીચરને મળો ત્યારે આવું નહીં કર દીકરા સામેવાળો કયુર વીસ જ વર્ષનો છે પણ ધરમની એવી ઊંડી ઊંડી વાતો કરે કે સાંભળ્યા જ કરવાનું મન થાય એમ તમે જ કહેતા હતા વસંતભાઈ રમીલા માસીને મીરાનો શાંત ને સરળ સ્વભાવ જોઈને તમારું મન આપોઆપ શાંત થઈ જાય છે ભાઈ આ તમારા સ્વભાવમાં નથી મુસીબતમાં પણ હસતા રહેતા દીનુ કાકા પાસેથી તમને કેટલી પ્રેરણા મળે છે આ બધાના સ્નેહની આશીર્વાદની સુખ દુઃખમાં એમની સાથે રાજવાનું કેટલું મન હોય છે તમારું એમનો સ્નેહ ઘટી ગયો તો સ્નેહ તો બેંકમાં બેલેન્સ ના હોય ત્યારે ઓછું થાય છે ભાભી બધા તારી જેમ ન વિચારે રસીલા ઇવોલ્વ મોટા ભાઈ હમણાં સમય પોતાનું વિચારવાનું છે કે પારકાનું આપણું જ વિચારીને કહી રહી છું એવા લોકોનો આદર ગુમાવી બેસીશું જે આપણને મનથી રિસ્પેક્ટ કરે છે don't fall down sir please Vasant મને પૂરો ભરોસો છે કે ગમે તેટલી મુસીબતોમાં પણ તમે ધંધામાં સફળ થવા માટેનો કોઈક ને કોઈક રસ્તો તો શોધી જ લેશો પણ આ સુખ સુવિધાના બધા સાધનો હોવા છતાં આપણે એકલા ખુશ કેવી રીતે રહીશું એ જ તો વસંતભાઈ આપણા દુઃખમાં કોઈ પોતિકાની આંખો ભીની થાય તો આંસુ સારવાની મજા છે ને સુખમાં સાથ હોય તો તો મજા ડબલ એવા સગા સ્નેહીઓ વગર જીવાની શું મજા આપણા ગમતીલા લોકો આપણાથી દૂર થઈ ગયા તો આપણું સ્ટેટસ જોઈને રંગ બદલે એવા આપણા સગા નથી ગુણી રંગ સગા નહીં આપણે બદલી રહ્યા છીએ મેક નો મિસ્ટેક્સ ચામડી જાડી કરીને વિશ્વાસઘાત કરવાનું આપણે શીખી રહ્યા છીએ જે લોકો પરિવાર માટે સમાજને દગો આપી શકે છે એ વખત આવે આપણા પણ સગા નથી રહેવાના એ લોકોને સારી રીતે સમજાઈ જશે અને આપણાથી આગળ જવા માંડશે આઘા તો લોકો ગરીબ થાવ ત્યારે પણ રહે છે જે સાચે આપણા હશે એવું નહીં કરે તમે તો ચૂપ રહેતા હતા ને ત્યારે વધારે સારા હતા અને આ કેવી વાત કે સમાજ સાથે દગો કરે એટલે સગા સાથે પણ દગો કરે છે મારા મા બાપ એમની દુકાનમાં ઘી તેલમાં ભેળસેળ કરીને વેચતા આખા સમાજને દગો દેતા પણ પોતાના સગલાઓ સાથે દગો નથી કર્યો ક્યારે હે ભગવાન આખી દુનિયાની સામે આપણું નામ ખરાબ કરી રહી છે આ છોકરી ને કાલે ઉઠીને તમે એમ પણ કહેશો કે જે માણસ પોતાના સગા સાથે દગો કરે એ પોતાના પરિવાર સાથે પણ દગો કરી શકે તો શું અમારે માની લેવાનું કાકી મમ્મીના કેસમાં તો માનવું જ પડશે હે ને હા કહેતા પહેલાં સો વાર વિચાર કરજો ભાભી કારણ કે જે વાત મને લાગુ પડે એ તમને પણ લાગુ પડશે અને વસંતભાઈને પણ હું કાકા કાકીની નહીં તારી વાત કરી રહી છું મમ્મી પણ વાત સાચી છે કાકીની માણસના સારા કે ખરાબ સાચા કે ખોટા વર્તનના કારણે એના સૌથી નજીકના અને પોતાના લોકોનો પણ એના તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જતો હોય છે કોઈ માણસ મેન્યુપ્યુલેટ કરીને ક્યારેય સાચો સ્નેહ નથી પામી શકતો અને આ વાત બધાને લાગુ પડે કે પછી કાકી હોય કે પપ્પા કાંડેલબેન મારે એમને અરેસ્ટ તો કરવા જ પડશે સાહેબ અમારે જેવા હજારો લોકોના પૈસા ડૂબી જશે એમાં પબ્લિકનો નહીં વિચારતો પબ્લિકનો ભરોસો કઈ રીતે જીતશો સાહેબ જો જો મારા ભાઈની શું હાલત થઈ ગઈ છે તું મહેરબાની કરીને મૌન વ્રત ધારણ કર ગુણી અને લોકો સમાજની ચિંતા પડતી મૂક અને આપણા પરિવારની ચિંતા કર સગા અને સમાજની ચિંતા એ તો પરિવારની ચિંતા થઈ ને યસ ઓફકોર્સ સોશિયલ વેલફેર અને ઇકોનોમિક્સ બંને ઇન્ટર રિલેટેડ વસ્તુઓ છે મોટા મોટા એક્સપર્ટ ઇકોનોમિસ્ટે કીધેલી વાત છે એ બધી બુકિશ વાતો છે બુકિશ નહીં એકદમ પ્રેક્ટિકલ વાતો છે આપણા એક મહિલા ઇન્ટેન્શનથી હજારો ફેમિલીઝને તાણ પડશે અને હજારો લોકોમાંથી ઓછામાં ઓછા દસથી બાર લોકોનો સામનો આપણને રોજ થશે તો એ તાણથી ભરેલા લોકો આપણને સામે તાણ જ આપશે કે બીજું કંઈ તો આપણે બીજે ક્યાં કરવા જતા રહીશું ફોરેન કે ક્યાં આપણે ક્યાંય પણ જશું ને તો આપણી કીર્તિ આપણી પહેલા ત્યાં પહોંચી ગયા છે પપ્પા એવા કેટલાય કામ છે જે એક પૈસો આપ્યા વગર માત્ર આપણા નામથી થઈ જાય છે કેમ કારણ કે દાદા એવું નામ કમાઈને ગયા છે તો જેમ દાદાએ કમાયેલી ખ્યાતિનો ફાયદો આપણી પેઢી ઉઠાવી રહી છે એવી જ રીતે આપણે વોરી લીધેલા નાલેશીના ખરાબ પરિણામ આવનારી પેઢી ભોગવશે બનતા કામ બગડી જશે પપ્પા એ લોકો કયું સંસ્કારી કુટુંબ આપણને એમની લાડકી છોકરીઓ વરાવશે વસંતભાઈ પૈસો હશે ને એકથી એક સુંદર છોકરીઓની લાઈન લગાવી દઈશું સંસ્કાર વગરની સુંદરતાને શું કરવાનું ખાલી પૈસા જોઈને આવા વાળી પરિવારને કપાળ સુખ પપ્પા બેન્ક્રપ્સીની ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ કરતાં વધારે નુકસાન એના રિપલ ઇફેક્ટથી છે જેમ જેમ સમય વીતતો જશે આ નિર્ણય વધારે ને વધારે તકલીફદાયક થતો જશે it is not at all practical પપ્પા હું તો હજી એ કહું છું કે આપણે દેશ છોડીને ક્યાંક ભાગી આઈ મીન ક્યાંક જતા રહીએ અજય વાલિયા જેવા એવા કેટલાય લોકો છે જે આવું કરીને આજે પણ એને જલસા કરી રહ્યા છે અજય વાલિયાને લોકો ગાળો આપે છે માન નહીં એવા એવા હલકા લોકોનું એક્ઝામ્પલ લોકો ગમે તેટલી ગાળો આપે પણ એ તો મજા કરી રહ્યો છે ને બિલકુલ તમને લોકોને ખરેખર એવું લાગે છે કે ત્યાં જલસા કરતો હશે અરે એને રાતો રાત ઊભી પૂછડીએ દેશ છોડીને ભાગવું પડ્યું છે એનું ઘર ઓફિસીસ ફેક્ટરીઝ એક એકથી એક મોંઘી એન્ટિક ગાડીઓ બધી જ વસ્તુની એક પછી એક લીલામી થઈ રહી છે ત્યાં બેઠો બેઠો એ બધું બચાવવા માટે વલખા મારતો હશે અને એક પણ વસ્તુ નહીં બચાવી શકવાના કારણે એનું મન રોતું હશે કે જલસા કરતું હશે એના વાલ છોયા દીકરાનું કરિયર બનવા પહેલા જ ખતમ થઈ ગયું એને સ્ટેટમેન્ટ આપવું પડ્યું કે મારો ગુસ્સો મારા દીકરા પર નહીં કાઢો ત્યારે આ બોલતી વખતે એના મનમાં બરોબર ગિલ્ટ છે કે ગૌરવ મને તો આમાં ક્યાંય જલસા કરતો નથી દેખાતો વિરેન અમિતાભ બચ્ચન યસ અમિતાભ બચ્ચન અમિતાભ બચ્ચને બધાના પૈસા ચૂકવી દેવાની નીતિ રાખી તો આજે ફરીથી પોતાની પોઝિશન પર છે કે નહીં એવી જ રીતે મિડલ ક્લાસ અને ગરીબોમાં ઈમાનદાર લોકો આજે પણ છે કે જેમની સામે તમે તકલીફ અને નાલેજનો ઓપ્શન મૂકશો ને તો એ લોકો તકલીફ સહન કરી લેશે નામ ખરાબ થવા નહીં દે પપ્પા એવા કેટલા લોકો ભાઈ અઢળક હજી પણ એવા ઘણા લોકો છે ખાલી પોતાની ભૂલ જસ્ટિફાઈ કરવા માટે દુનિયાને બદનામ કરવાથી આપણું મેલું ઉજળું નથી થઈ જતું લેક્ચર <sighs> જો બધાને આજ યોગ્ય લાગતું હોય તો અને તારી વાત સાચી લાગે છે તો પણ તમારું જ ડિસિઝન ફાઇનલ રહેશે પપ્પા તમે જ અમારા લીડર છો અને રહેશો પણ તમે જ કન્વિન્સ નહીં થાવ તો અમે કોઈ પણ રસ્તે ક્યાંય નહીં પહોંચી શકીએ પપ્પા નથી માની રહ્યું તો જીદ્દી નથી માનતો કારણ કે સૌથી મોટો પ્રોફિટ અને લોસ તમારા ધ્યાનમાં જ નથી આવ્યો હા બોલો બારમો ખેલાડી બેટિંગ કરશે ઓબ્ઝર્વેશન છે અને બહુ જ બ્રિલિયન્ટ પોઈન્ટ છે અને આની ક્રેડિટ પણ તને જ મળવી જોઈએ દેવ હું નહીં બોલી શકું તે કીધું તું કે મોટાઓની સામે સાચું કહેવાની હિંમત કરવી છે તારે તો દેવ આ જ સમય છે પરિવારને બચાવવાનો અને પોતાની જાતને પણ પણ મારી વાતની અસર નહીં થાય વિરેન દેવ ક્યારેક કોઈ મુદ્દો એટલો વેધક હોય છે કે એને તમે અસરકારક રીતે ન કહો ને તો પણ એ અસર કરી જતો હોય છે ચાલો ભાઈ बेटा भाई जि, जितवाना जि, जितवाना बेरस्ता छे जिंदगी जिंदगी जिन सॉरी जिन जिंदगी में મારાથી નથી થતો વિરેન બોલ થશે બે રસ્તા છે મનમાં નહીં બોલ મનમાં નહીં બોલ એક રસ્તે બીજાને સતાવીને રડાવીને ટપકથી ખટપથી કપટથી હા હા કપટથી બીજા સાથે દગો કરીને એને હેરાન કરીને એનો હક જૂટવીને આગળ વધાય છે જીતાય છે એ રસ્તે જીતવું હો તો બીજા સાથે સતત ઘર્ષણમાં ઉતરવું પડે છે લડવું પડે છે મોટેથી મોટેથી બોલ માં કેને પાપાને કે અંગૂઠો લે મોડા મને સુઈ જા ગોડિયામાં માં હાલડ આપશે જા મોટા પ્લીઝ છોકરા ભાઈ મોટા થઈ ગયા છે તમે એ લોકોને હા મોટા છોકરાઓ આ રીતે માનો પાલવ ના શોધે સંતાવા માટે અરે રે આ બાપ છે કે દુશ્મન છે એક જ પ્રાર્થના કરી હતી ભગવાનને કે એવો દીકરો આપ જે દુનિયા જીતે આવો મળ્યો આવો ફોકસ દેવ ફોકસ તારી વાત પર રાખ મોટા કાકા બંને ચાલો હવે ફાટીશ મોઢામાંથી આટલો મોટો પાઠ ભણાવ્યો પણ હજી તો તોછડાઈ ગઈ નહીં ચાલ બોલ બોલું છું બોલું છું તમે બે સેકન્ડ ચૂપ થઈ જાઓ તો હું બોલું આ મને વડ્યો હા કે મારું અપમાન કર્યું એને ના બે રસ્તા છે એક કોન્ફ્લિક્ટનો જ કોન્ફ્લિક્ટનો જે દુર્જનોનો લોકોમાં બદનામ કરનારો રસ્તો છે ને બીજો રસ્તો છે હેલ્ધી કોમ્પિટિશનનો પાસ નહીં બોલ ધીરે ધીરે બોલ hold hold yourself Dev તારો પ્રોબ્લેમ તારો પોતાનો કોમ્પ્લેક્સ છે મોટા કાકા નહીં પાપા ડિયર હું દેવભાઈને સપોર્ટ કરું દેવભાઈ તમે મારો હાથ પકડો થેન્ક યુ હેલ્ધી કોમ્પિટિશન વાળા રસ્તે માણસ બીજાને ભૂલીને પોતાની જાત પર ફોકસ કરી પોતાની ટેલેન્ટ ડેવલપ કરીને જીતે છે એમાં કોઈના સપોર્ટની શું જરૂર છે આ છોડ છોડા હેંગ બનાવી દીધી છે છોકરાઓએ ગેંગ તું બિંદાસ બોલ બોલ કોઈ મોટા લોસની વાત કરવાનો હતો તું કરું છું પણ આ તો કર ને આ તો કરું છું હમણાં મારાથી નહીં થાય પપ્પા આમ તો ક્યાં કરશે એમના પગ કરુણા કરતા શીખી જા દીકરા શું શીખવે તું એને નાના છોકરાઓ પર ના કરીએ એમ પોતાને તો કંઈ આવડતું નથી ને બીજાને શીખવવા નીકળી છે મોટા ભાઈ પ્લીઝ અરે પણ આ ભાઈએ મારી લાઈફ ખરાબ કરી નાખી છે મોટા ભાઈ પ્લીઝ હવે તો બસ કરો પ્લીઝ કાકા પ્લીઝ હેલ્પ ઘણું બધું કેવું છે પણ હિંમત નથી તમારી તમારી ભૂલ બતાવવી છે પણ શબ્દો સાથ નથી આપતા આખા આખા આખા પાવી રાવ યાર વિચારો પર કંટ્રોલ નથી રહેતો કાકા હું શું કરું પ્લીઝ હેલ્પ આવો અહીંયા ना बेटा ना हिम्मत ना हारिए बेटा जो नहीं हुँ? तु, तुम नाउ क्लोज योर आईज मन शांत कर तारी जम કમાર नथी बनाओ मारे ने पागल બેવકૂફ તને આ મેદાન છોડીને જતા કોણે શું કર્યું તારી માએ ચંચન બોલ ફાટ મોડામાંથી એ છોકરાની એટલી હિંમત કેળવતા નથી શેખવી કે પોતાના મનની વાત પરિવાર સામે કરવી તો કરી શકે નમા લોક સાહો વિચારોને ભટકવાની નથી શાંત થતું મન ટ્રાય કર બેટા કેમ શાંત થતું નથી એ પપ્પા પપ્પા શું પપ્પા પર ગુસ્સો આવે છે અરે ગુસ્સો તો મને આવે છે આખો નહીં ખોલતો કેમ ગુસ્સો આવે છે પપ્પા પર કારણ કે જીતવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો આ મોટા ભાઈ પ્લીઝ તમે શાંત થઈ જાઓ મારું સપનું હતું કે આખી દુનિયા જીતે બાપુજીની જેમ તારી જેમ મારી જેમ નહીં પણ મારે જીતવું છે કોઈ નથી પાછળ નથી રહેવું મારે જો બેટા તારે જીતવું છે ને જીતવું છે ને શું કરીશ તું શું કરું ડોક્યું કર મનની અંદર મને કે કોણ રોકે છે તમે જોરથી બોલ જરા પપ્પાનો અકારણ ગુસ્સો અરે આના કારણે મમ્મીને પડતી વડ અચ્છા એટલે આખી વાતમાં હું જ વિલન હા મારા મનમાં તો છો જ અરે લાગણી છે તારા માટે એટલે ગુસ્સો આવે છે લાગે છે મને તમારાથી તો ડરથી તું ભાગીશ બેટા એને ફેસ કર નથી કરી શકતો તું કરી શકીશ બધા કરી શકે છે આપણા બધા પાસે હંમેશા ચોઈસ હોય છે હારવાની કે જીતવાની ડરથી ભાગવાની કે પછી હિંમતથી પોતાના કોમ્પ્લેક્સીસનો સામનો કરવાની સાચું બોલ્યો વિરેન તને આગળ વધતા રોકનાર તારા પપ્પા નહીં તું પોતે જ છે તારા પોતાના કોમ્પ્લેક્સીસ છે તારા પોતાની ડરવાની ચોઈસ તારે જીતવું હોય તો એ ડરનો સામનો કર બેટા face yourself aos Jureis. I'm not weak. કોઈને રડાવીને હેરાન કરીને દગો કરીને જીતવાનો પ્રયત્ન એ જ માણસ કરે છે જેને પોતાની સ્ટ્રેન્થ પર વિશ્વાસ ન હોય જે વીક હોય સ્ટ્રોંગ નહીં Close your eyes, Kaka. Strong હોવાની લાગણીનો પહેલો અનુભવ ક્યારે થયો બાપુજીનો દીકતો ધંધો છતાં આપ બળે એક પણ પૈસાની મૂડી લીધા વગર માત્ર અઢી જ વર્ષમાં ધંધો જમાવીને બતાવ્યો લાયકાત પુરવાર કરીને ગાદી જીતી ત્યારે આર યુ sure? હા ના ના જ્યારે મને ખબર હતી કે મારામાં જીતવાનું કૌવત છે ત્યારે ત્યારે અનુભવ હતો ત્યારે અનુભવને પૈસા બંને વગર જગ જીત્યા હતા તો આજે તો અનુભવ તે હિંમત વધવી જોઈએ ઘટવી નહીં જોઈએ આ ઉલટી પ્રોસેસ કેમ થઈ કાકા કેમ ડરો છો ડરતો નથી ફેસ યોર સેલ્ફ ઓકે ક્યારે ચીટિંગ કરી છે ના ના જેને પોતાના પર વિશ્વાસ હોય એને ક્યારે ચીટિંગ કરવાની જરૂર નથી પડતી તો આજે કેમ ચીટિંગ કરો છો પણ આ ચીટિંગ ક્યાં છે ગવર્મેન્ટ પણ એને લીગલ માની છે કાકા આ ચીટિંગ નથી પ્લાનિંગ છે મેડમ સ્માર્ટ પ્લાનિંગ પોતાની જાત સાથે જુઠ્ઠું બોલવાથી કોને ફાયદો થયો છે કાકા છે આ ચીટિંગ છે હવે બોલ્યા સાહેબ તો કેમ કરો છો cheating I don't know face yourself આપણા બધા પાસે હંમેશા ચોઈસ હોય છે હારવાની કે જીતવાની ડરથી ભાગવાની કે પછી હિંમતથી પોતાના કોમ્પ્લેક્સીસનો સામનો કરવાનો ના નથી કરી શકતો સોરી એટલા ડરપોક નથી તમે મારાથી નહીં થાય થશે થશે કાકા ફેસ યોર સેલ્ફ મારી ભૂલની સજા મારો પરિવાર ભોગવે એ મારાથી સંત હતું સંત તમે તમારા પરિવારને ઘણું બધું આપ્યું છે તમે આ વાત માત્ર પરિવારની છે છે સત્યને સ્વીકારવું પણ વીકનેસને એક્સેપ્ટ જ નહીં કરો તો એને દૂર કેવી રીતે કરશો કાકા જ્યાં સુધી સાચા કારણનો સામનો નહીં કરો ત્યાં સુધી હારતા રહેશો ને હારવું ના તમારી આદત છે ના તમારી સ્ટાઇલ જીત મેળવી મુશ્કેલ થઈ જશે વાત માત્ર પરિવારની છે ફેસ યોર સેલ્ફ નથી કરી શકતો હું સામનો એવી ચોઈસ ક્યારે નથી કરી તમે વસંત આજે પણ નહીં કરો પ્લીઝ પપ્પા fight against all odds you are my hero નથી કરી શકતો હું સાંભળો કરી શકું છું બધા કરી શકે છે કાકા આપણી કુક સરિતાના ઢાબા પર બાર લાખની બેગ ભૂલીને આવેલા એ પાછી આપવા આવેલી એ એની જીત હતી દૂધવાળો રામપ્રસાદ ભેળસેળ કર્યા વગરનું દૂધ આપે છે એ એની જીત છે શાકવાળા મિશ્રાજી તોલ માપમાં ઈમાનદારી જાળવે છે એ એની જીત છે દરેક ઈમાનદાર માણસ જે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરે છે એ જીતે છે ખેડૂત હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીલિસ્ટ સમાજનો જે પણ માણસ બીજાને સતાવ્યા વગર પોતાનું ડેવલપમેન્ટ કરીને સ્કિલ્સ કેળવીને જીતે છે એની મજા એ પોતે જ જાણે છે કોઈની સામે માથું નથી ઝૂકતું શરમથી આંખ નીચી નથી થતી પ્રેક્ટિકાલિટીના નામે લાલચ ને સ્વાર્થ જેવા હલકા વિચારો નથી હોતા મનમાં સંતોષ શાંતિની ઊંઘ તેજ આંખો ઉન્નત મસ્તકને નક્કર કોન્ફિડન્સથી ભરેલી પોળી છાતી લચ્ચા ઢાક બેચારા શું જાણે એની મજા જે લોકોમાં હિંમત ના હોય મનમાં પોતાના જ માટે માન ના હોય એવા લોકો આવું કરે તમે તો આજ સુધી એવી જીતનો આનંદ માણતા આવ્યા છો કાકા એને હાથમાંથી જવા નહીં તો પ્લીઝ મેક નો મિસ્ટેક માત્ર સંપત્તિના લોસની વાત નથી આ એના કરતાં પણ વિશેષ ઇરરિપેરેબલ લોસ છે કાકા ઇરરિપેરેબલ લોસ ફર્નિચર પૈસો એશો આરામ સાલું કંઈ છૂટતું જ નહોતું રિયલાઇઝ જ ન થયું જેને ખરીદીને લાવેલો ઘરેલું ગુલામ બની જે લોકોની આંખોમાં આદર દેખાતો હતો પહેલા એ લોકોની આંખોમાં દયા દેખાઈ તો આ મો છૂટ્યો નહીં મોટા ભાઈ આ આ કેવો બહુ છે જેણે બુદ્ધિની ધાર જ મુઠ્ઠી કરી નાખી ખરેખર સાલું સમજાયું જ નહીં કે આ શુલ્લક રાચ રચીનું જેને આધારે ભેગું થયેલું એ સ્ટ્રેન્થ એ એ મારો આત્મવિશ્વાસ એ જ ખોઈ નાખવા તૈયાર થઈ ગયેલો હમણાં વેચી નાખીએ મોટો હમણાં તું વેચી નાખીએ અને બધાની એક એક પાય ચૂકવી દઈ કોઈનું કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું અમે આ આપણા પરિવારનો વિશ્વાસ ખોવો એના કરતાં તો આપણે બધાની પાહી ચૂકવી દઈએ એક એક પાહી ચૂકવી દઈએ એ સારું મારે મારે જીતવું છે મોટા ભાઈ મારે હારવું નથી પોતાના જોર ઉપર જીતવું છે મારે બેટા thank you so much Dev બેટા યુ સેવ્ડ મી એટલું સહેલું થોડું છે અને ગરીબીની સતાવે તો હું તો છું ને સુપ્રાઉડ બસો પાંચસો કરોડનો કેસ ઠોકી દીધો મેં મીડિયા પર જો મારું મન ગર્વ અને ખુશીથી છલોછલ ભરેલું ન હોત ગુસ્સા કે ક્લેશ માટે જરાય જગ્યા નથી મૂળ બગાડો નથી અમારે એટલે લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન ના આ એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનો હક મારા ઘરના વડીલનો છે गुणी भाभी ना ना भाभी प्लीज प्लीज बोलो भाभी बोलो प्लीज બોલવામાં તો હવે મોટાવ જે જે ભણાવીને ગયા એ જ પોપટને જેમ બોલી ગઈ હું તો આજે ખબર નહીં કેમ બધાને એમ લાગે છે કે નીતિ નિયમ સંસ્કાર એ બધી એમ પ્રેક્ટિકલ વાતો છે પણ આજે મારા છોકરાઓએ મારા વડીલોની વાત સાચી સાબિત કરી આપી સરસ જો અમારા છોકરાઓના ચહેરા પર સંસ્કારોનું તેજ ને ગૌરવ દેખાય છે એ જ અમારું સાચું ધન છે ને એ જ અમારી સાચી સંપત્તિ બાકી ઈંટ માટી કાગળનું જે પણ છે એ બધું જ વેચીને બધાનો એક એક પૈસો ચૂકવી દઈશું બસ And સંઘવી પરિવારની ગ્લોરીનો અંત નહીં શરૂઆત છે માત્ર દસ વર્ષ દસ વર્ષમાં અત્યારે જ્યાં છીએ ત્યાંથી ઘણી ઊંચી પોઝિશન પર હશે આ અમારો પરિવાર એન્ડ ધેટ્સ માય પ્રોમિસ નથી આવતી ના મને પણ યુ નો વોટ દેવ આજે પહેલી વાર મને કોઈની ઈર્ષા થઈ તો પણ તે મને મારી વાત કરવાની હિંમત આપી ને આગળ કર્યો તારી ક્રેડિટ પચાવીને આગળ વધું એના કરતા તને સાથે લઈને આગળ વધું દેવ હવે માત્ર દસ જ વર્ષમાં આપણે બંને મળીને આ એમ્પાયરને પાછું ઊભું કરશું અને એટલું આગળ વધારશું આવી રહે મારો રસ્તો અલગ છે ના એટલે જીતવું મારે પણ છે તારી જેમ આખી દુનિયા જીતવી છે મારે તો ગોલ અલગ કઈ રીતે થયો નહીં રસ્તો અલગ છે and I can I can see કે મારા રસ્તે તારા કરતા પહેલા દુનિયા જીતીને બતાવીશું are you challenging me no no હું તો બસ તને મારા રસ્તે ચાલવાની ભલામણ કરું છું શું છે તારો રસ્તો એટલે personality development Dev personality development બરાબર છે સમજી ગયો બટ આપણે પર્સનાલિટી ડેવલપ કરીએ કોઈ કોઈ ગોલને અચીવ કરવા માટે અને હા પણ મારો રસ્તો પણ આ જ છે ને ગોલ પણ બિલીવ મી વિરેન દુનિયા જીતવાનો આ બેસ્ટ રસ્તો છે દેવ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ એક સાધન છે જેનાથી આપણે માત્ર સાધન નહીં સાધ્ય પણ ગોલ પણ કન્ફ્યુઝિંગ છે દેવ આઈ કાન્ટ અગ્રી અરે વિરેન સાંભળ no no I can't agree Dev I can't then તો you will stay behind let's compete let's compete ready steady Film જોયા પછી મને પણ લાગ્યું કે નૈતિકતા પ્રમાણિકતા પ્રમાણે જે આપણે બિઝનેસ કરીએ તો જરૂર આમાં આપણે સફળ થઈએ અને આજના યુવાનો અને વ્યવસાયિક સાહસિકોને મારું એ જ કહેવું છે કે જે વેલ્યુઝ આપણી ફેમિલીની હોય એને આપણે પકડી રાખીએ અને બિઝનેસ કરીએ તો જરૂર સફળ થઈએ નીતિ અને નૈતિકતા એ આજના જમાનામાં પણ એટલા જ સાચા મૂલ્યો છે એ દર્શાવતી આ એક ઉત્કૃષ્ટ આઈડિયોલોજીકલ ફિલ્મ છે હું આ ફિલ્મને સપોર્ટ કરું છું આઈ સપોર્ટ ધીસ આઈડિયોલોજી અને we all should support this ideology એક બહુ ફેમસ કોટ છે કે you can not stop an idea whose time has come અને આ ફિલ્મ એ આઈડિયાને બહુ જ ચરિતાર્થ કરે છે આ ફિલ્મ જોવાની નથી જીવવાની છે કેમ કે આ ફિલ્મમાં અમે જે છેલ્લા બાર તેર વર્ષથી યુવાન સ્ટોરેબલની મુવમેન્ટમાં કામ કરીએ છીએ એ જ મુવમેન્ટનો આમાં સાર્થ બી છે અને હાર્થ બી છે જન્મ જીતવા જઈએ movie the fundamental principles of life. The first time I saw this movie, I knew that this is a movement. We all need a change and change in the right direction. This movie gives the perspective of how to live your life where things can really mean something very important to you. That every Indian should understand this process because we are trying to create a new India, which is ethical and at the same time, which is logical. મિત્રો આ મૂવી જોઈને હું તો સંમત છું પણ તમે પણ મારી વાત જોડે સંમત હશો કે હાઉ ટુ ફેલ બેટર લાઈફમાં બિઝનેસમાં કે તમારા સોસાયટીના કે ફેમિલી ઇશ્યુઝમાં ક્રિટિકલ મોમેન્ટમાં તમે કેવી રીતે હાઉ ટુ ફેલ બેટર આ મેસેજ હું બરાબર શીખી ગયો છું સક્સેસ સ્ટોરી બધા કહેતા હશે પણ ફેલિયરમાંથી કેવી રીતે આગળ આવવું એ તમને આ જ મૂવી કહી શકશે અને મારી ઈચ્છા છે કે તમે આ મેસેજ આ મૂવીને વધારે ને વધારે લોકો સુધી પહોંચાડો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે